重点是希望这次啊，大家开始这个不容易的修炼之旅呢，把自己的这个道场啊，这次我特别强调的就是个这个道场建立起来。那食素人他是这个场呢，自己本身也叫先天道，是在女子回来立家之前，男的没一经之前，那这个时间身体都是一个先天道的一个场。 这个先天这个道，什么叫先天道？就是一个体内你可以自动的从天地间获取万物，人能常清静，天地悉皆归，获取万物，然后到体内生成这个精，化成气，气化成光，那个不停的光化自己，那么这个时候你是处于一个先天道这么一个状态。 也就是完全可以自动化的，从这个天地间获取这个能量，天和地的能量，万物的能量，那么来营养自己的身心，使自己的身心得以成长。这个我的几个小孩子，他们的这个饮食，我是完全没有像现代的这个营养学家要求的。 每天多少蛋，多少肉，多少什么？那么基本上是按照一个他想吃就吃，想吃什么就给吃什么，不想吃什么就不勉强吃什么。每一个都天真活泼啊，健康。那么什么原因？就是按照这个先天大道的这个原理，对孩子的这个先天不干预啊，完全让他顺应自然。天地间的这个植物，它是一样的。 这个植物它吃什么呢？对不对？那个这个你们吃的这个稻米，吃的小麦，它吃什么呢？是不是它就是一粒种子，种到田里有水有阳光，啊，那么空气中的营养它会自动转换成颗粒，变成小麦，变成稻谷，对不对？那么它就可以自然的生长，那么它也不需要人为的太多的东西去干预。 人体也是这样，先天大道的状态，在女子未来例假前，啊，以前这个基本上是十四岁，现在因为给孩子吃很多激素的食食物，所以有的十二岁就来了，有的十三岁，啊，早的还有十岁，西方孩子有十岁的女孩就来例假的，就破体了，因为你这个血一流出体以后，那么气血水一出，气就散了。 气一散了，你这个先天的这个气球就漏气了。这一漏气，就由先天结构变成了一个后天的一个结构。那么它就不能自己生化，生是产生，化是化变。生化什么？生成精和气，化成光。气密密集到高的这个凝聚了以后，它会产生光，产生光的这个生命体。 自动能产生光的生命体，我们称为道体。什么叫道体啊？就是道，就是一阴一阳，是吧？这个阴阳可以放电，产生电火花，产生光，这就是道嘛。这是道是是是一个呃自动能够化光的一个机制，或者是一个生命体。有生命体，它就叫道体。 没有生命体就是一个机制，这样这样就可以生成光，有这么一个原理，道的这么一个道理，道的一个原理。所以说我们人体需要这个光，这个在中国古代提到万气本根，就是所有的生命都是气，是生命的本根，气足然后不思食。你们现在很多人在辟谷，气足不思食。 这没什么神通的，没什么了不起的，是因为你在这修炼，然后天地正气、万物的正气充斥了你的体内。说气足，不思食，不想吃。那么这个你们吃饭的也吃很少的饭量，我听说了都吃饭量不多啊。那么吃很少的饭量，因为气一半是被气转化了，给你转化了能量供应你了。说气足，不思食啊。 那么，万气本根，有气则生，无气则死。说是生命的光来自于气的化变，气化光。说炼气化神，神即神光。啊，说是气化光，气不足，光就不足，然后人就昏暗，人就昏沉，人就胆怯，人就恐惧，因为你自己的神不足，神。 不足，特别你的胆神不足，你就容易怕事，啊，你胆气豪、胆气足的时候，那这个张飞啊，眼睛大，那这个眼睛是这个胆开窍的部分，啊，这个呃，所以是那么眼睛大的人，他这胆子就大，胆就大，里面的胆就大，胆就大，神就厉害，神就威猛，啊，说是这个大家要知道。 这个我们所有的根源在于气要饱满，气要足，啊，气要足。这个气又不是你们的呼吸气，啊，呼吸气只是后天来的一点气，先天气，啊，先天气是我们这个在后天气的引动的基础上，在体内的内道场中运行的气，运行的气。 那这个叫先天元气、先天真气。那么，一旦破体之后的人，这个男的开始易经，女的开始来例假。破体之后，你的道体被破，道体被破，你要想办法赶快的逆补这个道体耗损破了之后流出体外耗损体外的这个能量，这个气要补回来，说这才到了。 这个有修有正，啊，前面这个孩子，这个直接修身内身的细化身，啊，圣婴培养圣婴，直接圣婴出体，只要他没一经，只要他没来例假之前，这个先天大脑的修炼，就这么之间之也，然后他再守护他，保护他，那么先把他培出来。所以说我们为什么重视对孩子夏令营，孩子冬令营？ 孩子诵经的这个教育，实际上我们通过这些方法，让他在无为中、无意识的参与状态中，先天释放了，跟大自然合在一块儿。哎，这个孩子的这个开心、愉悦，这叫大乐啊！他这要有大乐，他就生成大明，然后他就容易化生出自己的圣婴不辞体来，就是在这个躯壳里面，他的那个真我。 这个容易被激活出来，然后慢慢成长，成为一个不死的圣婴，啊，不死的圣婴。耶稣基督他为什么是道成肉身？实际上，他就是在母亲生了他之后，在这个母亲这个带他的这个过程中，他的这个圣婴啊，在自己的体内自己诞生、成就、融合跟肉体合体了，这个叫先天无为。 而成就的，为什么我们知道这个样子？那么圣母玛利亚的母亲的舍利子，在英国的大教堂中，国家的大教堂中还专门保留着。咱们佛家知道有舍利子，哎，我们去那边才发现，怎么圣母的妈妈，玛利亚的妈妈居然是有舍利子？那就证明圣母玛利亚她是修炼世家。 像你们一样，如果将来带着孩子修，那你就是修炼世家。那你修到一个高层次了，都能画出舍利子了，烧了以后有透明的、晶莹的光点，这种物质，这叫舍利子，那是高密度的能量团聚合而成的。啊，所以是那么圣母的母亲原来她是修炼的，玛利亚的母亲是修炼的，那么修炼世家，她从小就带着玛利亚修炼。 在天主教今天还保留着这个系列的 meditation 的方法、修炼的方法啊，但是也基本上丢的乱七八糟了，只剩一些粉末的东西了、树叶、树枝的东西了啊，这有待于修复。那么，那么圣母是修炼的，所以她从小在耶稣从小的时候，她带着他，说是用了这个先天无为，这个激活我们的。 不死明点成为圣焉，那么这个就变成了耶稣道成肉身的基础，就是他没有等着青年再去打坐再去修炼，因为他没破体的时候人家就成圣了。啊，说这是对孩童这个未破体者，我们为什么重视冬令营夏令营，号召大家带着孩子参与这种营？实际上，这个就是。 利用先天无为大道，孩子就在野地里跑。我们练功，我们在地灵点修炼，他只需要在那周围乱跑乱颠就可以了。你不要让他跟你一起打坐，变了个小老头，变了个小老太太，不需要的。啊，说是这是先天无为大道，这个在孩子未破体之前是很容易通过诵经，通过这个一些这个供养法。 别上西藏，西藏的喇嘛基本上是，呃，小喇嘛都是在两三岁的时候被接到寺院里了。他不要换尿布了，能自己吃饭，能自己拉屎了，哎，这个时候就接到寺院里去了。为什么？一直到他这个，呃，男孩十六岁嘛，啊，破体之前，他已经完成了先天大道，自己体内的这个金刚佛的成就了，啊，然后再慢慢。 培养以后，他在三十多岁，像大宝法王，他就可以弘法了，啊，他就可以弘法了，是不是？大家要知道，有这种先天大道的修炼方法，是因为道体未破的时候，它本身就是道，道生之，德虚之，物行之，气成之，哎，你很容易就圣人、圣婴成就了嘛，你就是有一个不死的金刚身、报身成就和肉体等身啊，这个就很容易成就。 这是所以说，今天你们接触了很多密宗喇嘛派的这个修炼方法，那么不太适用，为什么不太适用啊？你们几岁了？你们是不是十四岁啊？没来例假？你们是不是十六岁还没有男女那点事儿？如果没有，如果都没有，哎，那好，你就去跟那个喇嘛学，直接诵经供养，练本尊，练什么，很快就成就了。 那他从小就是这样，师傅就是这么带的。大部分现在在海外传法的这些喇嘛僧，基本上都是两三岁人家就在寺院里学了。说人家在十六岁，男孩十六岁之前就完成了金刚身的这个修炼了。那我们这个时间干什么？我们这个时间都是在玩儿。这个世界太好玩了，你们玩玩到现在半老徐娘了，啊，这个剩了一点寿命也不长了，还在玩还在贪。 还在想过家家，还做一个好人，啊，这个是很没有理性智慧的人。这，那么我们这些人怎么修呢？我们气破体以后，我们怎么修一个道体，变成一个金刚不坏的一个气，金刚气，一个道气，像女孩十四岁之前，男孩十六岁之前，恢复到那个返老还童的那个状态。 在那个状态里面，再来一个自然无为大道，你很快就培出自己的不死金身，很快就成一个活着的法王，活着的菩萨，活着的阿罗汉，活着的神仙，活着的先知，活着的圣贤。说是释迦牟尼教的学生都是活着成菩萨的，活着成阿罗汉的。那么孔子教的，他是圣人，他教出七十二个贤人。 当时王重阳祖师全真七子的这个全真道的发祥者王重阳祖师教了三千弟子，练出七真人，啊，为什么三千个人只练出七个真人？很简单，就是这个技术方法，师傅都在同样的教，这个叫师傅领进门，修行什么在个人，你自己的人人这个气你没陶冶干净。 啊，前几堂课我给大家讲，你还是大粪桶，你想用这个粪桶来成就金刚身，那就是臭不可闻的金刚身，怎么可以？说是我们只是重视身心灵，重视身和心的修炼，灵不用你练。等你的身和心都符合条件的时候，你的灵自己出来了。他现在为什么不出来？他为什么在八八爷铁莲中？ 裹着八重铁莲，用了六十四卦把它裹在中央，九宫八卦中央的九宫点里面是个宫殿，外层裹着八重铁莲花，每重八个瓣儿，然后包裹着你这个中央的这个不死明点，这一点灵。害怕的是什么？害怕着被你这个粪桶给熏坏了，你这个身体是粪桶。 你的心是贪嗔痴慢的地狱的根，所以他害怕，所以他不肯起来、出来，不肯这个展现它。如果你自己把身和心的条件都调节好了，他自己会出来的。这就像一个童子啊，他童真无邪啊。但是我们现在的教育是一个极其恶毒的教育，包括你的家庭教育，包括你的这个。 学校教育都是很恶毒的教育，为什么都是教给你如何贪，如何嗔恨，如何愚痴，没有智慧，失去智慧，失去理性，失去理智，如何怀疑，如何我慢，我判定的就是对的，我觉得就是对，我觉得就应该这个大我慢，一切为以我为中心，有一个强烈的我执，形成了一个大我慢，说整个我们的教育就是这种污染。 所以大家都知道，我们为什么要修炼？我们为什么要修炼？因为我们知道这个社会坏了，这个我们是首先觉醒者，我们是楷模。那么我们要改变这个整个社会的这种错误的教育，改变整个社会的错误的发展方向。说老师，那这个社会、这个国家、这个地球该我什么事？ 天下兴旺，匹夫有责。这是圣贤教育的根本，就是我这一辈子不是为自己活着，我这一辈子为自己活着就没有任何的实在意义。我为了吃那点东西，啊，睡那么一张床活着。你们在这儿修炼条件很差，对吧？吃又吃就就吃那么一点，睡也是一张铺。你在家里可能有豪宅，但是在这只是睡一张铺。 那人生的需要就是这么简单，真的就是这么简单。你再多的房子，你一晚上能睡几间房？是不是？那么你睡几张床？贪婪！你的教育是这样：我必须要活得比别人好。我是有钱人，我的房子多，我的汽车大，我的什么什么好。实际上，你们每一个都我看都活得挺好的，无论钱多钱少，都没被饿死，不是吗？ 那就是活着挺好的，不像前前些年还会饿死的。就是一个人，关键不是去跟人家比高低，是跟自己比高低，跟自己比追求。我追求的不是这个，我追求的不是穿什么衣服，不是吃什么饭，不是住什么的豪宅。那你不追求这个东西，那就活的就会很简单。我们满足自己的活着的这个。 物质的之外，我就可以做精神的追求，做自己理想的追求。那么就不是为自己活着，也不是为孩子活着，也不是为你的家庭、为你周围的亲朋好友活着，为整个人类活着，为整个世界活着，为整个众生群体活着，为整个一百四十亿年的宇宙活着。这就奠定了圣贤思维的第一个。 条件就是改变了这个条件，改变这个思维惯性以后，这个我们在修炼中叫调心啊。这个修炼你能否真正的快速的入门？第一要调心，调心，校正自己的私心。一出来是不是私心？如果是私心，是我执，是自己的自以为是，stop，自己跟自己喊停。 啊，所以这个叫觉者，什么叫自觉觉他？就是哎，你起心动念，对还是不对，正还是邪？哎，这就是觉者嘛。什么是人家高级人士？高级人士就能够有自制力，有自化力。自制力就是拉刹车、踩刹车，不能再这样想下去了，不能这样做下去了，不能这样说下去、说下去了。 牲口意牢牢地控制在自己的做主人的这样的一个水平，有自控力，我想停我就停。那么我没有智慧的人，我们定力差的人，就是自制力不够，明知道这样做是错的，我还让他错下去，不肯踩刹车，害怕踩刹车，不肯踩刹车。那你一直就是这么被动的，变成一个六道的种子在。 滑下去，这多可怜呐！明知道前面是悬崖了，不可以走，为什么不急刹车呢？说这个叫自制力、自控力。那么再高级的人，他有自化力。自化力就是我命由我不由天，我把所所有的不好的化掉了，把所有的好的增益了，也化的倍数多了，数量多了。 质量高了，哎，是不是？这叫自化力，不是这样蒙蒙查查的活一辈子的，那就是没有觉醒的人。是菩萨无非是自自己要觉，那就是要调心，调心。心不调，你在那 meditation，你再怎么做都没有用的。我的身体的姿势摆的好，其实做是标准的，我的呼吸法掌握的好，标准的。 但是你的心邪了，你即便自己练出来了，你也是个大魔头，因为你自私自利，一切东西都要围着你转，不是你为众生奉献，是众生都要围着你转，是不是？那你这个样子的话，你的心邪了，你即便会了后面的调息，会了后面的调身，你修炼出来，你也是个大魔头。 啊，因为这个我们在四象限走向中展现出来，这个道德轴线的正向性和负向性，啊，出离六道轮回的目标追求是一个高度，但是在你心不符合众生道德律的前提下，你追求修炼、追求成圣，你是个大魔头，因为你的心血自私自利，只考虑自己。 失去了仁义礼智信五德，失去了天地人的三才的高规格、高要求，啊，失去了纯德纯道的追求。你在邪性轴线上，最后是邪魔外道。所以，我们今天看社会上很多人追求练功夫，追求练本尊法，追哎，他的心没调教，心没调教，他就变成了一个什么？变成了个邪魔外道。 说是调心，是我们修炼的第一要义。调心的目的是使自己的身场能够做成一个自化的道场，把所有的阴暗的东西、邪恶的东西，在自己的身体里面，在自己的心里面，邪恶的东西，能够经过这个道场、这个炼钢炉，怎么样，把它给化掉。 这个不好的东西扔到火炉里，歘就没了，化光了，化成光明了，没了。所以是你要建这个道场，你非得还要疏通你的经络，因为这个躯壳是要拿去烧掉了最后。这个道场成了以后，变成了一个道体，烧的时候这个道体不化，道体变成金刚，变成无量光。 那你就报身成就了，这就是我那天给你们演示的。我们都要死的，从躯壳中都要出来的，人家成了金刚不坏的，我们是凡夫变成鬼身了。那么，怎么样才能修成金刚不坏身？这个身体必须里面是有通道的，要使它通畅。我们人体有什么通道？大家知道的就是液体通道。 对不对？你的尿道不通，聋闭，然后生病了，尿不出尿来了；食道不通，这个也尿不出尿来了；血液不通，堵塞了，这更麻烦了，偏瘫了，中风了，对不对？啊，这个血管崩裂了，啊，是不是？那么，所有体内的液体通道是必须是顺畅的。那么还有呢，这个气的通道必须顺畅的。 气的通道，那么液体通道也有百分之四的物质通道，还有百分之九十六的暗物质的液体通道传输通道。那么还有呢？这个气体的通道，气体通道，我们气管、支气管、毛细的支气管，这些都是后天气百分之四的气的通道要顺畅，你这口气要喘的舒舒畅。 躺的顺利，这次关病为什么大量的憋死的人，就是最后不能呼吸了，啊，完全不能呼吸了，憋死了，啊，所以是那么这个气，后天气百分之四的通道你必须顺畅，那么还有一个气的系统是什么？百分之四，百分之九十六的现代科学不可测的这个通道，这就是经络通道，经络有经络。 有孙落啊，说是那么整个的它是一个巨大的系统，那么主干有十二经络，那么还有七经八脉，那么在高层次我们修成不坏身还要有和天地连接的丹脉线道，天地的高量级量子能量体要通过这些通道进去你的体内，比方说那天说大家求辟谷。 那我说我晚上给你们释放一个信号，这个释放信号是什么信号？你只为简，你只以为简单的吃一粒东西或者什么。我们在西方做辟谷的时候，这个为了让西方人最重要的是他要看到点什么东西，他就信了。哎，他那你这个不让我看见，我不相信。所以熊老师他到西方去传辟谷的时候，就把我们古代的辟谷丹，啊。 就是用这个几种草药啊，这个碾成丸儿变成的辟谷丹啊，每一个人赐一粒辟谷丹。这老外吃了辟谷丹了，他相信这个丹，他相信这个药，他可以不吃就不饿。你让他说，哎呀，没看见师傅这么就给我了，没看见，这不太相信，这老怀疑，老要搞个纠结，那麻烦了。说干脆这个样子，他才有一个辟谷丹给你。 但实际上，我们在国内跟师傅学到，上万人学到，没有辟谷丹给你。就是师傅说给了啊，丹尼就说收到了，好了，这就有了，马上肚子就涨起来，真收到了。它是它是百分之九十六的东西，它来自天地精华，哪里是那个简单的就是肉体的？尤其你们到玉液大还丹、金液大还丹得到丹母的时候，亮晶晶的那个小白点儿的东西，那完全都不是人间的东西。 它完全就是来自高位空间、天道的东西，来自这个太上老君炼钢炼丹炉里的东西，叫玉丹丹母、金丹丹母、紫金丹丹母，有亮晶晶的玉丹丹母，金黄色的黄像黄金粒一样的金金丹丹母，那么还有这个紫色的透亮的紫金丹丹母，这都是在上面师傅们。 高维空间成道的时候们用宇宙精华浓缩出来的眼睛看不到的东西，但是你的玄关力强的人是可以看得到的。我这个在新加坡已经开了这个课程，叫玉叶还丹班，啊，开课不久呢，台湾我一个徒弟就做了一个梦，啊，他这个参加了一个高级修行班，结果呢，在这个班上以后，他是负责开门。 关门的人，结果是等他这个要去关门的时候，发现地上怎么全是很多亮晶晶的小点儿。哎呀，他就跟他女儿就觉得太可惜了，这么高级的东西怎么就丢到这个会场了？他们就捡呐捡呐捡呐，放在一个容器里保管起来。事后呢，他就问这个工匠，这叫梦修啊，工匠说：“师傅，这是什么工匠？”我说：“很可惜。” 这个月还淡，报名参加的人不少；隐泰世界来参加的人也很多。因为不修、不露身、不修道体，说是师傅给的东西，他装不住。这面给你，这面给你，叉，从这儿掉出来，因为你这是个漏的，你这个不够结实。说你们这个班，我为什么特别强调命体的修炼？ 就是不要再轻轻的，就是一个止观，就是一个止观，就是一个止观，还是一个止观。不是这里面我们把理这次给你们讲透，你再怎么修还是不修，那是你的事儿。啊，一定要理讲透了，你明白了，再要不要命，你这辈子还是忽忽悠悠的，还是真正开始做一个实修者，那由你们自己去决定。不要将来等等有一天。 这个你们进到那种高量级的这个修炼这个班的时候，你们的东西也都是掉的满地都是。师傅不是不慈悲，见者有份都给，你能装得住吗？你装不住，你漏了，这岂不可惜吗？所以大家要知道，我们现在要开启讲的东西是十分重要，也就是一个道体的建设，道体的建设，也就是。 这个用这个气要在体内运行，使自己的十二经络、七经八脉乃至七万两千条脉脉脉通利。这两天让你们诵《黄庭经》，《黄庭经》里面这个讲的很很很清楚：通利道路无中修，什么意思？就是你要学会着。 一口呼吸法调息的方法，使这个呼吸向内呼，然后使自己体内的十二经络、七经八脉、经络、孙络啊，通通的都把它通畅顺溜了，然后用这个再织成一个这个毛毛虫的壳一个蝴蝶化变之前的壳 它有纵向的脉，纵向的脉这样转的，横向的脉，啊，打斜的脉，啊，打斜的脉，那么最后才能把那个什么一个蚕蛹啊，一个毛毛虫化成蛹的一个蚕茧儿，一个茧壳不漏的一个道体才能建起来。那么只有在这个不漏的。 道体里面才能够毛毛虫化成什么蛹子，蛹子化成什么蝴蝶，说是蝴蝶化变是给我们人来做个样子的。就是你要真正的成就一个不死的身体，成就一个金刚身，真正的成就一个活菩萨、活神仙、活先知、活着的圣贤。 你不经过这个改变，你就是一大凡夫嘛。有些人说的很轻巧，老师不用的，我想着成了神仙，我就成神仙，那是精神病，啊，你的神经出了问题了。你想着是什么什么就是什么什么，你不是神经病。你想着你现在是皇帝，你想想看看，你让大家呃呃去皇宫里，你住在那儿，你试试。你马来西亚有皇宫的，对不对？ 你试试，人家认你这个皇帝，想着我是皇帝就皇帝了，白日梦。世间的东西你都不能想着是什么就是什么。你怎么一个出生死了生死的一个大事，怎么就想想就就完事了呢？就成了所以你不下一番苦功夫，不敢把自己的心安止，把自己的身改变，你就想着挂个号就成了佛菩萨。 你这是痴心妄想！大家现在修炼已经是条件很好了，对吧？不冷不热，在这个地方还挺好的。那么夏天太热的地方下去有空调，在一些冬天太冷的地方里面有暖气。我们今今天人类是福报大，但是惰性大，在这里面去享福，浪费时间，浪费人的生命。 不知道求出离，不知道真正的把道体建起来。之前跟大家讲了，辛苦三两年，逍遥一万载，那就是要你在三两年里面，按照老师的方法去把自己的道体完善了，就用三两年就完善了。完善了道体的人，金刚不坏的这个经络全是通畅的，身上百病皆消。 清帝凭借什么东西都完成了。那这个后面它就自化了，因为你的道体金刚了，坚固了，它里面都是生光机制的，无不是光，有点不是光的地方，它很快一转又变成光了，又化成光了，都自动化了。说是三两年就可以达到这个，但是你要得窍诀，用对方法。 并且要每天的去燃，燃心灯，燃炉火，啊，然后身经长山，西天远，每天的去校正自己的心，叫调心；校正自己的这个吸呼吸的方法，就调息；校正自己的身，坐如钟，站如松，啊，卧如弓，啊，那个都有它的这个。 标准，啊，是这个调自己的身，调身形，调形体，啊，但最后把自己的身体也调空，把心也调空，这个身体的身心两空亡，就是要靠呼吸没有了，达到完全止息，挺息，呼吸没有的状态下，你才能真正的进入身心两空网， 在那个时候，九年时间瞬间就过去，就是闭关九年不出来，在你的意识中就是几分钟，只静坐了几分钟。我曾经跟你们讲过，我自己啊，在年轻的时候曾经做过九个小时，啊，从早晨天蒙蒙亮到晚上天开始蒙蒙黑，啊，一天做了九个小时，刚好那个时候没有事情烦我。 家人也都不在身边，也不用做饭，也不用照顾，啊，自己就在家里一坐坐了九个小时，结果整个身体发生巨大的变化，为后期的修炼奠定了坚实的基础。所以大家要重视，重视窍诀，重视技巧，重视系统理论的学习。 这个《黄庭经》的诵读，这个很重要，这是一个善巧的方便。当然是要在你三条的基础上再去诵读，一定要练止观法再去诵读《黄庭经》。如果不练止观诵《黄庭》，那一辈子不能开悟。这上面写着“永至万变，可可升天啊，可以超度九族。”那是在你。 调了自己体内的场以后，送的过程中内神外神共同作用你身体的时候，使你的身体得到快速的光化，你的身体变成了一个道体道气，在这个里面去引起共鸣，引起内神和外神的同频共振，调你的精气神的变化，那你送到一万遍的时候。 你真的完全是一个仙体，神仙体，就像变成一个活神仙体了。不是拿过来，老师说了这个着急，我就赶紧，时间要紧，就送送送送送完了。你这是个肉体，噼里啪啦，刚才说给你小亮点点的东西，都噼里啪啦的又掉的满地都是。你没进去你的身心里面，说无无非就是身心灵，灵不用你修。刚才讲了。 只是需要他觉醒出来，就修一个身和心，身心最高的是两空王。身心两空王的时候，同时又在无量光中用光化心，光化身，把心化成金刚心，把身化成金刚身。有了金刚心，有了金刚身，身心两不坏。在两空王之后，他需要是两不坏，坏了你没有意识了，你没有灵觉了。 你没有本觉了，你就变成一个死人了，你变成一个朽木了，朽木不可雕了，那就完全就没用了。不是，说必须是在身心两空的这个里面，变成心成金刚心，身成金刚身，最后身心结合变成坚固金刚身，此生你才有机会成一活的菩萨，活的神仙。 活的限制，为了你的这个身心啊，把它很好的调整，说是把一些窍诀呢，我们今天这几天把它给教给你们，然后大家反复讨论，把它变成自己的，掌握住，掌握住，快速的使自己的这个身心发生变化，使自己的这个身体啊变成道体。 啊，变成导体。我们现在是漏体，那漏体了，你要还原成不漏身，哎，这个需要你们下点功夫，下点功夫，掌握这些窍诀以后啊，每天就是上师闻道，仅能行之，每天都要做，每时都要做，想起来就要回回归体内的自然，回归体内的。 炉火回归体内的心灯，回归心境长悬西天月，在西天月的这个净圆明相中去做世间的每一件事情，所做都是功德啊！这是一个很重要的。那这堂课的这个名字呢，我们给它起了一个“冥想禅修”或者“冥想打坐”三条的次第和窍诀啊！这是一个很重要的课程。 实际上，这种课我们通常是师傅带徒弟才传的，也就是你是我的徒弟，我才传的。但是这次呢，很感慨，呃，人生几乎是这个瞬间的。你看，对于这死去的几千人来讲，啊，他们染病来讲，谁想他会死呢？谁想到自己这么年纪轻轻就会死啊？谁想一家人都在同一个时间死掉？说是。 人生是个虚假的，你要追求这种虚假的人的享受，是没有智慧。的。而在这个基础上呢，我也准备把这个课程公开。我们有一些课程是公开课程，这个公开的目的不仅利益你们啊，那这以前都是我们在师徒传承中，师傅是告诉其秘密的东西，说是原则上德行不好。 或者是这个，呃，他的志性志向不坚定的人是不能够深度讲的。但是这几天我反思了一下，我们还是把它公开，啊，这个给所有的有缘人去学习，啊，这个啊，心里有掌声就行了，咱不搞这个恐怖啊，这个所以说这个大家好好听，这个我们通常啊修炼。 三要诀就是一个调心，调这个息啊，息就是呼吸。第三要诀就才是调神。很多人重视七支坐多么标准，实际上这个是颠倒了。七支坐虽然是要求，但是不是主要的。心不调，那么后面的喜不调，心息相依，这两个不调，你身再坐直了都没用。这是什么？这是西方 meditation。 和我们有传承的师徒传承这样的一个教学的严格分水岭，西方的 meditation 基本上重视调身啊，就是这个身怎么调好，他在调心里面没有什么实质性的内容啊。他至于说调息，他更讲不到第二次力和第三次力。我们这次分三次力来讲，实际是还可以把它更细，但是我们是为了大家这个。 呃，掌握的快一点，我们只分三次地去讲，也就是调身、调调这个心啊、息啊、身各有三个档次的内容啊。你们中间有学过西方 meditation，可以做一个比较。首先，我们调心，调心最高的境界是心空意空啊，这是也就是心意下功夫这个的基础上。 在第一个次第的基础上，最后要达到心空意空，啊，就是这是我们调心的终极目的。但是分三个次第去调，那么第一个是什么？调心意，第二个是调神意，第三个是调灵觉，啊，调灵觉，这就是调心的内容的不同，啊，我们先说第一个层级的，第一个层级的呢。 这个调心意是达摩西来无一字，全凭心和意什么下功夫啊？心和意是什么？就是我们的主观意识啊，主观意识用主观意识做指挥使，指令内在的精气神按照特定的规律和轨道运动，疏通经络，建立仓库，输入软件程序，建立光化。 自动化机制和安装系统，为生成光、储存光、凝聚光、应用光做好准备工作。啊，这个这是什么？这是我们的这个第一个层级的啊，第一个层级的。也就是说，你们上去先要调心，这个找住自己的这个。 心里面可以做指挥使的这个意识主体，意识主体。那么在我们的这个佛法中，释迦牟尼因为讲了四十九年，所以他把这个这个我们的心意识，在般若部，他用二十多年讲的般若经里面，把我们的这个思维意识这个分析的特别透彻。 那么也就是说，释迦牟尼在讲的时候，他把思维意识分成了一百种思维意识来细的划分，细的划分。其中在思维意识的这个主体的前面，心体这个前面呢，他把我们的思维意识分成了八个思维意识，啊，也就是前五识，识是识别的识，认识的识。 第六意识、第七意识、第八意识，这是层级的不同，也就是这个意识，这个前五识低过第六意识，第六意识低过第七意识，第八意识高过第七意识，啊，那么这个就是它是层级的高度的不同。前五识它是什么？它是眼、耳、鼻、舌、身，你这个五根。 身体上有这五种根：眼睛、耳朵、鼻子，啊，舌、身体，啊，身体。那么它都有识别能力。比方说外面冷热啊，自己的身体知道，这叫触，身触了这个空气以后，它有冷热。刀子刺了手，疼，身触之后知道疼，这叫触法，触法。那么这个触法是因为你的身有一个识别力，身根。 和外面的这个缘结合起来的时候，产生的识别力，这个叫身识，啊，身体的识别，啊，然后呢，这是我们心法的作用，是因为你心使你的这个身体有意识，啊，有这个识别力。如果你死了，你的那个真心、真灵不在体内的时候，别人拿刀子来割你，你是不知道疼的。 啊，因为你的身世完全没有了，眼屎，眼屎呢是眼睛的识别能力，红啊、白呀、美呀、丑啊，啊，但是它刚开始是没有这个美丑的概念，那是第六意识的作用，前面只是看见一个东西，是啊，这是树啊，这是草，虽然这个是我们后天人的约定速成，那个树刚开始不叫树，刚开始草也不叫草。 如果当时人类把草地定名为树，把树定名为草也是可以的。这是人类的这个叫知见立知，就是我们人类建立的共同的契约。我们都叫它树啊，你看见这种东西都叫树，我们看见那种都叫草，看见这个都叫人啊， <laughs> 你不要叫它畜生啊。但是现在很多人不像人，像畜生。 啊，这个就是愚昧的像畜生，不是说坏的像畜生。我们通常说人坏了叫禽兽， <laughs> 畜生是人笨了啊，人坏了、笨了、这个愚昧了、这个不懂事了、没智慧了，我们通常说畜生。按说禽兽、豺狼，这就人已经开始坏了，很坏的人了，用这个来形容。所以，那么我们的眼睛的识别力是在。 看到那个东西，就看到了，不是没看到，知不知道它是树？不知道什么叫知道它是树？第六意识作用。我们看到那个树没反应的，别人说那是个什么？你一定信啊，树，这叫知见立知，是无名本，对不对？西方它不叫树，叫春，对吧？啊，然后呃，太阳它不叫太阳，它叫散，然后那么。 所以在西方在看那个东西，大家问啊，那个东西是什么的？那他说是散。我们马上就太阳啊，这叫知见立志。东方人的知见立志，华人叫太阳，西方叫散啊，这叫去哎，那它就是太阳吗？它就是散吗？不是，这个散不是那个太阳本体，这个太阳不是太阳本体，它名儿，它是那个东西的名儿。 老子说：“名可名，非恒名。你可以不这样叫他的，明白了吗？就是我们人为什么会笨了？就是你把人类约定俗成的东西当成不可改变的东西了。约定俗成可以改变吗？我们人类统一开一个会，从现在开始，太阳不叫太阳了，叫阳太，哈，散不叫散了，哎，叫个什么名字？” 哎，人类统一约定俗成，那就改了这个名字，改了这个名字，是不是？大家知道我们这个世界有没有一种东西可以约束我们的？如果你单有执着被它约束，你就已经是一大凡夫了。是要见诸相非相，实见如来，就是所有的名相、所有的名词、所有的语句、所有的言语。 都是人的约定俗成，这是人的约定俗成。那么，在我们超越人的层次，要超越它。为什么我们要超越人？那么我们成了诸佛菩萨了，不就超越人了？你不在六道轮回了，你不就超越人？难道猪叫那个草，它就是草啊？猪叫太阳就是太阳，你去问问猪，是不是这么发音的？ 在他们的意识体是不是不是的？是你人的约定速成，人的约定速成之间立了之以后，把你束缚住了，这叫妄想了之后，你执着执着这些名词，执着这些概念，执着这些规定了，把自己什么捆起来了，捆起来了。比方说，我举个例子，我们在高速公路上，要不要遵守交通规则？ 要的举个手，我看看，啊，又 <laughs> 有人放弃了，又放下来，坏的很，这就叫在小小心眼儿。就是师傅要问这个问题，肯定有有的都闲着点笑， <laughs> 哎，又放下来了，哎，这个说要的是老实人，但是你们都在骗人。高速公路上规定一百码子的时候，你们是不是跑到一百码？ 是个是个啥？是个在高速公路上，全部人家都跑一百二，你这踩着踩着你不知道，对不对？这次在这个高登这路上跑，有个新手，这个我想让他，我不叫名字了， <laughs> 让他试练一下，因为将来经常派他去加拿大跑，我让他练一下。 他这个拿了驾照年年年岁挺多的，真正开车才开了那么五六次车， <laughs> 啊，就是不会开车。原先这但是加拿大路上没车，时速一百啊，时速一百二，这有限速的。我本来我是想休息休息啊，结果我是把那个手攥的这个样子，为什么动不动一百四、一百六？ <laughs> 我们那是四轮驱动的，又是那个大轮子的啊，又跑就一百四、一百六，我说超速了姐。 他说没超速啊，这不很慢吗？ <laughs> 所以是规定一百二，规定一百，谁跑？如果真的就是看着那个表，那你一定撞车了。你会看着看着表跑车吗？你看着前面的。 你不想违章？前面的带着你跑一百二、一百四，你早都超了。 <laughs> 你你还想着老是看着表一百，那你不撞车了？ <laughs> 拐弯里面没有看着表跑车的吗？哎，这个我不是鼓励大家超速啊。这个你们不要糊涂了。这讲智慧的时候，你们一定要懂得，这是什么？这叫打破质检，交通顺畅就是第一的，安全是第一。 然后不要被罚款， <laughs> 这是第一。有照相机的时候，一定要要减速，要停下来；有警察的时候，一定要停下来。哎，这是智慧嘛？你在变，懂不懂？所以是中国有个义，义是什么？义就是百变天王，就是义就是永恒的变异，永恒的调整，永恒的不执着，永恒的改变。在变异中不犯法，变异中不去出交通事故，不去出意外。 人家要安全，我也要安全。你不能变异的自己跑到一百八都不知道了， <laughs> 啊，所以是这在新手来讲，他因为跟着前面的车跑，他也不知道多少速度。前面没车，他更不知道速度 <laughs> 跑到一百八还以为跑到八十迈了。所以大家要知道，这个就是什么？我们眼睛见色的识别能力，这叫眼识，眼的识别，眼识，这是前五十的。 另外一个是耳识，是听声音，哼，有声音了，好听不好听，那是第六意识，啊，这个是哆来咪发嗦，听出音调来了，那是第七意识，那比第六意识还超一个级别。说是只是听有个声音，没辨别它，有个声音，知有声音，这就耳识作用了。有的时候你专心在做电脑，外面这个又是卡拉 OK 又是什么，你根本没听见。 这个就是耳石没对，那个耳尘，说是你没有反应，没反应，有声音没有？你听见了没？没听见，是不是聋了？没有，因为你专注一个思维意识，在做一份报告，在做一个工程预算，在做，哎，外面的其他意识都不动了，跟这个没有关的都不动了，说你屏蔽了，哦，不是自己耳朵出问题了，所以说这个叫什么？ 比较耳识，鼻识鼻嗅香，嗅香有一个味道。鼻除了嗅香，他还知道一个氛围。什么叫氛围？氛围就是这个气场不对了，场不对了。这个老虎啊，狮子，它抓羊、抓鹿、抓这些动物，它很狡猾，它会辨别风向。然后辨别风向，它要躲过那个上风向。为什么啊？你们是一群绵羊，我是老虎。 风从我这刮过去，我在这儿要抓你们，你们马上闻见老虎味儿了，跑不跑？早都跑光了，你根本就不知道这是肯定早都闻到老虎的味儿了吗？所以他一定躲在那个你们背后，正面刮风，他在那个背风那个地方抓。但是那个灵觉的羊、灵觉的鹿，它们就是没闻到那个老虎的味道，但是它的鼻子有一个功能，就是觉知。 气氛不对了，危险来了。什么危险他不知道，到底是狮子来了还是老虎来了？他不知道，因为没有闻到味儿。但是他觉得气氛不对了，这个场不对了，他领头就跑，领头就跑。这个鼻子还有这个功能，就是氛围、场性的变化啊，气场不对了，对不对？那么你到人家人家家里办丧礼呢？ 那那个气场马上是一个哀的气场，对吧？同样一个家，后来人家又开始办婚礼了，哎，那个家又是一个喜庆的气场。说是它不在那个固体的物，而在于组合这个场中的物啊，人活性的这些生命体。刚才说那狮子也是不是人，老虎也不是人，哎，但是它有个氛围，有个氛围。说这个就是什么？ 这就是鼻屎，它有这个功能，啊，这是将来你们都要用得到的。比方说，我们昨天做这个法会小法会，老师讲是一个场，老师做开始做了，那就又又变成另外一个场。敏感的人他马上知道场性变了，啊，有的人觉得有股凉风从地上跑出来了。那打开地狱门的时候，请地狱众生上来超度他们，他这个场唰就变了。 啊，有啊，有的时候这个你们诵杜母真言的时候，心经的心咒的时候，马上都大部分人哭了。绿度母她慈悲，她是观音的眼泪，哎，那个氛围就不一样了，因为上面的师傅下来的不一样了，是杜母在上面开始主持唱，阿弥陀佛来了，他又是一个氛围，又是一个变了，因为里面的主角从从这个。 呃，不同的这个主角它变化场在不停的变化。说打开地狱门的时候，它就是一个凉悠悠的一个场，啊，马上就感觉很冷，很凉。所以这就是什么鼻屎的功能，鼻子识识别的这个功能啊。舌头有肠味的功能啊，舌头还会释放一种影响力的功能，就是我们要说服一个人要有影响力啊，要有号召力。 那你要通过你的舌弹出去的这个能量，产生一个场性，使这个这个舌这个听闻者的心动啊，你的舌动，他的心动，哎，就相应上去，你就有号召力，就有影响力了。说这是舌的功能，舌识的功能，它除了有尝这个咸呐、苦啊、辣五味的功能之外。 它还有什么？它还有这个释放场性的这种功能，这叫我们的舌识。那么眼、耳、鼻、舌、身啊，这个都讲完了。这是前五识，这是意识的啊，在心法中的前五识。第六意识它是什么？第六意识开始辨别了，二分法了。眼睛看到绿的时候。 没有任何起念，一片绿而已，啊，然后忽然有个声音说：“哎呀，为什么是绿的？红的不就更好吗？”哎，这个时候你的第六意识产生作用了，就是分别了，哎，不要绿的，要红的；不要红的，要白的；不要白的，要什么颜色的？哎，你的心动了，这个时候就叫第六意识动了。那么你为什么会有这样的一个意识动呢？ 哎，这个就是你的惯性，你从小脑海中就有这么一个喜欢和不喜欢，养成这么个习惯了。我一直喜欢绿的，喜欢绿的。当然，这个跟自己体内的五脏有关系，我们今天不展开讲。五脏的能量缺失，比方说你肝经缺失了，你就老喜欢绿的来补你，说是你就喜欢绿的。啊，你喜欢红的，就是你心经缺失。 然后心经的能量，它是带药带火性的补你，所以你就喜欢火，喜欢红的，多的你就排斥这个颜色，我不要，因为我足够了，所以我不要。哦，所以这这个都跟我们的生命五脏六腑的这个能量属性有关系，是不是？但是根性是什么？根性是你养成的此生的知见、立志。 此生立见，至见立至。从你开始有记忆开始，甚至没有记忆的，从这个在婴儿期都会受影响，都会受影响。妈妈总是穿一个绿色的，呃，这个外套，绿色的一个衬衣啊。那你从小的第一眼看就是这个颜色，然后你就爱上了这个颜色，哎，那你就爱妈妈，这个爱屋及乌，就爱，哎，这都是一种熏染，熏染。 是第六意识，基本上是我们此生养成的一种惯性力和经验的积累。这个积累把它存在哪儿呢？所以我们有一个仓库，在我们的这个今天的思维科学研究中，并没有达到释迦牟尼或者耶稣基督或者老子这样的高量级、高级别的研究成果出来。 他们只是借助仪器在研究人的思维、研究人的心识，没有从更高层次的体道于身、体道于心、通达隐态世界这样的一个水平来了解心识结构，所以说他讲不到这么深。那么第六意识储存的东西，我们学习、我们看到的、我们听到的，眼耳鼻舌身接触的东西。 要储存到一个仓库里，这个叫第八意识。第八意识的载体是什么？眼耳鼻舌身的载体是眼耳做它的载体，做它的工具。第六意识的载体呢？这个今天科学家找不到。为什么在心意上下功夫？说是第六意识的载体。 在古代已经准确的定位，它是我们的皮土做载体的，就是我们真正的记忆体，我们这一生的经验累积的所有的东西，是以脾胃来做记忆体的，来做记忆体的。说是当年这个苏东坡，夏天梅雨季节，南方中国南方老下雨，这个潮湿什么都发霉。 啊，这个书生人家都晒被子，书生要晒书，因为都发霉了，不然就变黑了，有霉菌了。说苏东坡不晒书，晒肚子啊，一个大肚子，呃，放在这个太阳底下晒。别人就问他，人家晒书，你晒肚子。他说我这满腹经纶都在这儿。 <laughs> 哎，这就是古人早都认识到了自己的。 第六，意识学习的经验呢，所有的东西积累，实际上是在自己的脾胃储存的。所以，一旦胃不好，你的忘性就特别好啊。你的消化系统不好，你的忘性就特别好，特别差，特别好。你的记性不行啊。到老了，你吃东西不行，脾胃没力，所以就老年痴呆啊，记得过去的事儿，不记得现在的事儿。 过去的东西你储存在哪？过去的东西储存在第八阿赖耶识的一个仓库，叫种子室。那么谁把第六意识的东西转化到送去第八仓库里面去储存呢？说这个时候，这个智慧者发现，那么有个第七意识。第七意识它是负责把我们的眼、耳、鼻、舌、身、意搜集的东西储存。 到第八意识的一个使者，到仓库里的送去储存的一个使者。第六意识动心以后，要有大量的东西供给自己的眼、耳、鼻、舌、身去发生作用，是不是？第六意识惯性动了以后，它需要大量的资讯、信息，这个软件去指挥自己的眼、耳、鼻、舌、身做事情。 说这个时候呢，第七意识它还有一个功能，它必须去第八意识库里面找相关的资讯，供应第六意识做指挥使，指挥眼耳鼻舌身发挥作用。真正的前线第一指挥是第六意识，中间这个传达这个前线指挥官和中央司令部的这个部分的是第七意识。 他这个叫传令官，啊，来回传令官，啊，中央决定意识是第八意识，叫阿赖耶识。阿赖耶识它不单是我们今生意识的总总存，那么还是我们过去，你过去七世甚至更久远的意识的这个载体，都在第八意识里面。那么第七意识是我们的心啊发挥作用的。 载体是心啊，这个第第七意识是心，第六意识刚才说是脾胃，那第八意识的载体是什么？很多人以为是大脑，实际上错了。今天我们可以准确的告诉大家，这个第八意识的载体叫 DNA 啊，就是你们的双螺旋、复合母以及过去去世父母纠缠储存在 DNA 中的。 记忆全体，所以今天我们每一个人使用自己的 DNA 不到百分之三，有百分之九十七以上的 DNA，科学家之前称之为垃圾 DNA，实际上今天他们不再这样讲了，他们发现有一些特异功能者，有一些特别灵异的孩子，他实际上他前端的 DNA 不太不太怎么。 出信息给自己的生口译，而是后端的，在那些垃圾股里面、垃圾 DNA 里出来的东西，使这个孩子具有了先天的禀赋。比方说，我们国际上有一个小孩子，当时他三岁就成为一个著名的钢琴家，他为什么能够这个样子的优秀？三岁你学了几个谱子啊？所以是最后科学家断定。 他是前世就是一个音乐家啊，那么他这个因为强烈执着着下一世还做再做音乐家，所以他把今生的记忆屏蔽了，今生父母给他的 DNA 压抑了，展现出他上一世的记忆。那么这就是在 DNA 中上一世的这个 DNA 中带过来的。那么我之前遇到一个小孩 这个爸妈领着他来，然后当时呢，这个爸妈以为他中邪了，被某个鬼什么附体了，说是那么找到我这里来，找到来以后，他爸妈说：“我说怎么回事？”他说：“经常他发愣，然后发愣的时候就我们跟他说话，他完全把我们当真空的，好像都连看到我们都看不到我们。然后吃饭吃着半窑，他就停下来发愣。” 后来那个小孩子很小嘛，这个三岁左右，我就跟他沟通，我说小弟弟呀，你现在告诉我你在听什么，你为什么会发愣？他说我在听那个钢琴在弹琴啊。他妈一听这不更闹鬼了？钢琴那没有人，他这儿听钢琴在那弹琴，这更闹鬼了。后来我说那你现在听。 啊，他就听，他就回到那个场景里面去听。啊，我跟他同步意识上去，就进去他那个境界。哇，好美哦，那个音乐声，啊美的，他那个欣赏着，我也在跟他在欣赏。他妈一看，又多了个精神病，然 <laughs> 后找的找个师傅治病，这师傅也神经病了。啊，然后我出来以后，我跟他妈说，我说这孩子上一世是个音乐天才。 哎，这也是带着记忆来的。我说他的耳朵跟你们不一样，他可以听到风拨钢琴的声音。你们知道琴键对不对？琴键下面是一条条钢丝，对不对？然后你这个家里的这个风吹过钢琴的时候，那一般人那个，因为它特别低频，你听不到那个风拨钢琴的哗那个那个天音，这个叫天籁之音啊，就是一般人的听不到。 那小孩这的耳朵，他这个音乐家，他天赋特别强，他马上就听捕捉到了。我说这孩子没病啊，你再不要找他 <laughs> 看精神病。我说这孩子是怎么怎么，从那儿他爸妈就是培养他的音乐天才，不再找人看病啊。后来这小孩特别出息，说大家要知道这是什么？这是我们的第八阿赖耶识库里的东西。 天才儿童压抑了今生父母的 DNA，因为今生父母不是音乐家，压抑了这个展示的过去式的龙，这就是今天很多法王，比方大宝法王他转世，他有一点可惜是因为他真正被培养，他是十几岁才开始培养，他如果当时两三岁就开始培养他，他的前端意识就是这一世的意识完全起不来，直接就叠加了上一世的意识。 啊，一个十几岁的孩子开始培养已经晚了，为什么？他沾了很多世俗的东西，啊，所以是现在也传出很多他的丑闻。那没办法，那是人的人性，因为他在十几岁在成长中，他已经被染上那个东西了。但如果两三岁他就没染，他就没有人的欲望，完全不会有人的欲望。但是他染了以后就有人的欲望，这是大家要知道，这是什么？这是意识。 有八个，有八个调心，你必须要了解，你必须了解你在使用第几意识在修炼。说是调心如果不讲清意识体，不讲清意识的级别，上去就在那个地方调，你就是一个盲修瞎练，因为你没有觉性，你不知道你在使用第几意识。 那么我们这个主观意识，刚才讲了，主观意识主要是第七意识，第七意识它是一个这个承前启后的意识，它这个通常是听第六意识的话，从第八意识库里往往外拿东西。如果一个有修炼的人，有定力的人，他可以使第七意识。 做第六意识的决策者，也就是当第六意识不对的时候，产生惯性力的时候，第七意识可以启动自己的左思右想、前思后想的这个本领，终止第六意识的决策，不让它发生错误的指挥。如果不修炼的人，不修定力的人，他的第八、第七意识是没有力量的。 他只能横顺着第六意识在作用。我经常讲课讲到，这个四川人喜欢吃辣椒，他一吃饭他就要去找辣椒吃。结果呢，我有一年跑到重庆去出差了，出差了以后，重庆朋友就特别的热心，拿他当地最好的东西招待我，是什么？重庆火锅。 麻辣火锅，那个时候麻辣烫都是路边摊的，这个高级宾馆都是这个麻辣火锅啊。第一顿吃麻辣火锅，第二顿还吃麻辣火锅，第三顿还是麻辣火锅，结果我变麻辣火锅了， <laughs> 我就拉肚子嘛。山东人从来 <laughs> 没这样吃过那么辣的东西，然后不习惯就拉肚子。本来是要去跟他谈生意，结果病了不行了，一病不起。我说不行了，我要回去了，在这儿就死了。 啊，这个完了以后，他们还不知道咋回事儿啊！我回去了，医生才告诉你，这个肠胃不适合吃辣的嘛，那止不住泻，老是泻，火太大了，老是泻，那人都要虚脱了。回去了，这医生才告诉你，不可以吃辣的啊！他给你方法，哎，慢慢的把这个辣清出去，哎，恢复了，啊，恢复了。这个这个例子告诉我们什么呢？就是一个人不是高级人士的话，他不知道。 站在别人的立场上思考问题，一个有定力的人，一个高级的知识分子、高级的决策者，他会站在第七意识，他启动第七意识，他会站在别人为中心上面去考虑事情。这是因为什么呢？因为第七意识他老是执着第八意识为自己，第八意识又不肯发号施令，说是他就。 前面的这个第六意识就以自己的惯性发号施令，是不是？那么变成第七意识没有自己的主心骨的时候，顺应自己的欲望，顺应自己的惯性，就去调动那些资讯给第六意识使用。他自己不采用决策力，他比第六意识高，但是他不自己发生左思右想、前思后想的作用力。只有修行人。 做思维修，做思维修，做思维修，这是古人开始训练我们成为一个高级人，开始拥有的智慧。什么叫思维修？就是逢是遇到事情，我的第一念想做，我不要做，不要做，不要做叫什么？三思而后行。三思就是启动了自己的左思右想，前思后想。 说是这个时候来在思维修中做此自己的选择，那叫己所不欲勿施什么于人，就是站在别人的角度考虑问题，考虑。那如果这个朋友他站在我的角度，我是个山东人，不吃辣，这个角度，那他至少会这个尊重你说。 张总，咱们去吃麻辣火锅呢，还是吃你的山东菜，对吧？那我可能是感觉人家热心，人家最好的东西是麻辣火锅，你不吃他伤心，那是招待客人最好的东西。那我可能站在我的角度，我要顺着地主的意思去吃一顿麻辣火锅，但是吃了会伤身体。说第二顿你问我的时候，我会说你带我去吃山东菜馆。 不要吃这个麻辣火锅。哦，我会，但是你又不会问我，又把我领去了。惯性，他的惯性，他总觉得那是我就是对你好，我就是对你好。但是他就站在他喜欢的角度上，因为我喜欢吃麻辣火锅，我不知道你不喜欢吃。这是，这就是什么？这就是低级人，他会丧失很多机缘，因为你没有从来不站在别人的角度去思考问题。 去分析问题，去理性的。我们为什么叫仁义礼智信？智就是在第七思维意识上的决策上，你必须能够 hold 得住，把握得住，做主人啊！这是第七意识，它必须如理思维，如理思维，如理思维以后，那么你第六意识要这样做，no 不可以。为什么？ 他有决策权，不给你令旗，不给你令牌，啊，你调动不了第八意识库里所有的资源去支持你的眼耳鼻舌身意。所以大家要知道，我们修行人要有一点定力，定力就在第七思维上，不要跟着自己的自我判断，不要根据自己的惯性思维。 受自己的第一个意识的影响，因为前面出来的都是第六识，一跳出来，他就不加思考嘛，不加思考，那么在我们华人里面说，这个家伙不要跟他做事，因为他做事从来不用大脑，不用大脑就是没用，因为你用了脾胃嘛，大脑就是我们就是心识。 上去使用的工具就是大脑，载体是心，他的办公室是大脑，这是大家要知道，我们只有左思右想，前思后想，最后再做决策，那么这个决策往往是相应的，往往是相应的。如果是第一念出来，马上就照着去做，这个就是凡夫啊，我没有钱。 他一想，银行有钱了，银行有钱，咱抢银行啊！这就是第六意识。那哪有钱，我们去哪拿吧，这有什么不可以？但是第七意识一出来说，不可以啊！那保安啊，那枪啊，那这个被抓了要坐牢啊！这算计来算计去，没有把握抢银行成功啊，然后就不去抢银行了，然后你就不坐牢了。如果我们银行没有保安， 现金摆在桌面上，谁都可以去拿。我想你们都变成抢劫犯。那这没人管吗？也不坐牢，抢了也不坐牢。然后这个随便的，也不是你的钱，但是你可以去拿抢。但是也没保安开枪，也没有警察抓你，抓了也不用坐牢。那我也带头去抢。 <laughs> 啊，但是第八、第七意识一思考，不可以啊！我也想抢，但是不可以啊！这个。 要坐牢啊！毁了你的人生也不道德啊！那不是自己的钱，掉在路上都不应该拿，何况我们要去？哎，所以是第七意识才决定你有一个道德标准，遵从人间食宿的道德律，遵从隐态世界的明律，这是我们第七意识给我们定下的一个规则。 而在这个时候，我们智慧者才选择有所做，有所什么，有所，就变成了一个智者。如果是任由第六意识，我想做什么就做什么，这就变成反复了，这就变成什么，这个受害者了，你就被这个社会所惩罚，被规律所惩罚，人类。 今天堕落的不像样子了，大部分人都是以这民主自由的这个口号，然后导致的什么东西？导致的自私自利，只管自己，只管自己的小团体，不管别人的利益，只管小政党的利益，不管整个老百姓的利益，没有用大脑，纯粹用了自己的独夫思想。 就是我要，我就要这样，我根本就不去思考。我们为什么要界定会，要修学智慧体系？我们修学，我们不是练那个气功，不是练那个简单的养生，而是要使自己这一生作为一个智者。我们所有的修炼，你建一个道场也好，你跟这个宇宙虚空合体变成大道场也好，那么我们都是为了。 会开会，拥有高端的圣者智慧，使自己这一生亮丽，使自己接下去的生命不再轮回，能够自己做自己的主人。这是对这些智慧课上，每个人都是必修课。但是你们之前是没有人讲，学校不讲，宗教里面现在是末法时期了，更讲不出来。 所以说，我们 O S S 百年教育平台正在组建这样的一个平台，就是真正的智慧教育，真正把这个八十是什么给你分析的很。那你要有觉醒，什么叫觉者？你要觉悟，我的念头起的时候是第六意识，我的念头起的时候是第七意识吗？我这个念头是第八意识里面蹦出来的吗？还是我的眼睛有问题？还是我耳耳朵有问题？ 眼、耳、鼻、舌、身都没问题，因为他不会思考，只有到第六意识才会思考。眼睛看了没反应，你在地铁站、在汽车站看了很多人，没一个反应的，不认识吧？看了，看没看？看了，没反应。突然看见你二哥了，哎呀，二哥，你怎么也在坐车啊？啪，有反应了，为什么？这个第八意识里面有那个人。 叫二哥， <laughs> 他眼睛一看，跟第六十一节信息一调，第七意识把资料调给第六意识，第二第六意识让口喊二哥。 <laughs> 哎，这就是这样的一个你的智慧体系，你的思维是这样的一个产生的。说是眼耳鼻舌身都没没没善没恶，他自己没有善恶的这个区别的，第六意识区别。 那么我们修炼用什么？说修炼，第一要思维修，思维修就是思维修，就是控制自己的眼耳鼻舌身意这六根，控制它，不是把这个指挥权交给第六意识，是把指挥权把握在第七意识，因为第八意识完全不指挥的，它是它是一个。 逍遥派的， <laughs> 他不管事儿的，随你们怎么办？我只负责收集、储藏。哦，我不管事儿的。你能拿善的，我就收藏善；你拿恶的进来，我就收藏恶的，不管事儿。只有第七意识，它是一个善恶的分水岭，就是第七意识任由第六意识去做，基本上都是自私自利的，因为是你一生的养成的惯性和过去第八意识库里的惯性。 以自我为中心的，任由第六意识去做主，它一定是一个自私自利，站在自我的立场，站在自我家庭，站在自我社群，自我的一个小圈子里的这样的一个自私自利的一个东西。那么第七意识起来以后，就是我不能只管自己，我要兼济天下，我不是独善其身，我要兼济天下。 我要如母众生，我了解生死轮回是真实的，我了解过去我也多么荣耀过。我这次去拉斯维加斯，有个学员就让我看看，说：“师傅，你看看我这一辈子有多少个孩子？”我说：“是命盘里看了，大概就四五个，难道我不可以四五十个吗？” <laughs> 还有你看看，我要找多少个老婆才能生这么多孩子？ 然后我我简直是无语，什么年代的人跨越时空穿梭过来了？后来我才知道，他他找人算命了，人家骗了他不少钱，给他算出个皇帝命来，说是在唐朝他是那个什么什么唐太宗， <laughs> 唐太宗三宫六院七十二妃，生了一百多个孩子，他要还原到他做那个年代。 去生他几十个孩子，娶多少个老婆？让 <laughs> 你们看，一个完全没有大脑的人，对不对？你完全不肯这个活在当下的时间空间。你即便你上一辈子是唐太宗，你现在是谁？你现在就是一个厨师，你现在就是一个小职员，你做什么皇帝梦呢？ 自己乱七八糟，乱搞男女关系，整个的事情阴阳麻烦，是大家要知道，挺可怕的这个事儿。这就是什么？这就是不肯用第七意识。那么我们生生世世，你们做过皇太后没有？你们做过贵妃没有？你们做过什么什么没有？都做过。为什么生死轮回这么广大的一个时空，你什么都可能做过。 释迦牟尼告诉我们：护卫父母，护卫兄弟姐妹，护卫夫妻，啊，这个这个是一个，就是这么轮回的一个关系，啊，才有缘聚在一块儿。但是此时空非彼时空也，你要活在当下，这就是第七意识牢牢的执着在道德律上面，一夫一妻制，那就是一夫妻，不能乱的，啊，不能乱的。 啊，像你们这个，如果是换个身份，好像能娶四个老婆，那你去换身份，对不对？好像华人也不行是吧？ <laughs> 华人行。哎，那你想你就去换身，要么就老老实实的遵从这个规则。你乱的什么劲儿？你乱的什么劲儿？所以大家要知道，这是第七思维意识，他知道当下如理思维，牢牢的掌握着我们的人生的发展方向。 牢牢掌握着自己的取取舍，取舍，控制自己的前面的六个意识。实际上，第六意识叫意意识，前面只能叫识，因为它没有意，意没有动心没有动。你看中文的“意”字是个音乐的“音”，下面一个什么心？音就是波动啊，波啊，音波啊，这个就是量子呃，这个物质的第二属性波动属性。 颗粒波动意识，它是波动属性，是不是那么它这个心一动产生意，心不动没有意，所以心脏的心，我们心的上面是不是没有意识的意字啊？不动嘛，不动就是心。说不动心，这个真心意是八十八个意识，不动心上面没有音，没有波，如如不动的明明净觉。 永远金刚不坏的那个心是什么呢？在佛法中安立的第九意识叫阿摩罗识。大乘佛法只讲到八识，小乘佛法完全不讲八识，完全不讲心识活动，只是让自己的心识去觉知你的肉体的存在。走路，脚跟抬起来了没？脚趾放下来没有？哪个脚趾用力了没有？ 啊，抬起来了没有？拿起来了没有？放下来没有？只是这样，心和身合一体验那个，这个这个心识，他没有分出八个意识去分析。大圣开始讲八识，并且讲到第八阿赖耶识，也叫如来藏，有净分和染分。净分就是八识这个库净虚空变变法界没有被使用的部分叫净分。 已经被存上东西的部分叫染分，就好像我们这个屋子空的这个部分叫净分，放了桌子，放了电视机那个部分它叫染分，它有这么一个区别。这是大乘佛教。那么在密法要帮助你明心见性，密法第一开始就是明心见性，一切的所有的作为，包括我现在在教你们的，就是。 要赶紧的，让你自己明心见性。明心见性者，那么就要使用净分，不被染分去左右，并且使染分里面的净分也能够解析出来。就是那么在密法中，无论唐密还是这个东密，还是这个藏密，还是道家的密，还是耶稣的密，那么它普遍的安理的一个第九真心。 在道家里面叫真我真仙，在佛门里面称为阿摩罗什，在伊斯兰教称为真主，啊，说是那么在这个基督教成为上帝，你要找到自己的上帝，找到自己的真主，找到自己的真仙，说是这个呢，就安安利一个什么呢？第九阿摩罗什，第九阿摩罗什尽虚空变法界。 是一个整体，整体不能用，所以是能够聚则成形。在《楞严经》说“圆成一仙”，说是一个湖里很多水，你这个整个想把整个湖里的水拿去用，你有什么办法？没办法。我们可以拿一个瓢从湖里舀一瓢水来用，用光了我再舀一瓢水来用，不可以吗？可以的。 这是这个在我们的密法修炼中叫什么？宝月轮法，月轮观，宝月轮法，也就是要在你的额前把这个尽虚空变法界的光真光凝聚成一个宝月轮，用此真心，这个叫什么？这叫第九真心，又叫阿摩罗什。 是独独是超越了我们的这个八十的教育，这个更清楚，更容易讲。说是所有的你们曾经修过密法的，都记得你们的上师教给你们的是要在月轮里面，月轮这个球形的这个透明的月轮里面画出一个莲花，莲花里面有一个金刚杵。 莲花里面有种子字，莲花里面有上师的影像，有诸佛菩萨的影像，哎，讲的是这个。但是大部分的传承者，我接触了很多，因为我不像你们，我好研究，对啊，你们是好研究吃喝玩乐，老师是好研究怎么成佛，啊，然后哎，他们就是要想象着有一个什么月轮，想象着有一个什么东西。 莲花开了，想象，哎，这一想象是第几意识？啊，想象是第七意识，这开始动脑了吗？第六意识你完全就是去去去想象个屁呀，去喝酒啊，去唱歌啊，你想干什么你就干什么，他不去思维修了，不去修炼了，做一大凡夫那第六意识的惯性嘛那。 对不对？第七意识才我要修炼，我要想象，哎，但是第七意识是真的还是假的？假的，一假一切假，八十，通通是我们的思维意识的作用，不是我们的真心金刚体。真心金刚体进虚空变法界，太大不能用。刚才我说，但是我们可以使它聚成一个小点儿，聚成一个月轮。 聚则成形，聚精会神啊！聚则成形，散则为光为气，又见了。说我们修炼，为什么每次让你们一定要心静常悬什么西天月？这是你的净虚空变法界不坏的金刚心的凝聚起来成形的真心。 一壶里的水和你瓢中的水是同一个水啊！我们的心进虚空变法界，我们这拿出来一个月轮的心，也是这个法界心啊。只不过是我们为了应用它，心造万法，心化莲花，心化心灯，心化诸佛菩萨，心化那。 但是这个时候都用的第九真心的法界光去画的。你用一壶的水去养鱼，用一瓢的水去养鱼，那个水是一样的，鱼都可以活的。你用整个去虚空法界的光和你这个月轮里的光都是同一个光啊，当然就可以心造了。 说心静常悬西天月，是你在没有意识的状态下，恍惚呼吸中要出来的月轮。刚开始看到的是一片什么？一片无量无边的光。哇，这闭着眼睛比睁着眼睛还亮。Yes，但是这是什么？这是虚空藏，这是虚空藏，虚空藏心，如来藏心太大不能用。 楞严经说：“元成以先，然后在精金之处虑以成地。”什么意思？就是在你要做的事情上，这个点上打。我们要放导弹，放导弹要有一个瞄准点，是那个点儿，就是那个点儿，小的不得再小的点儿，因为那个点儿找准了，你就在中心就爆炸了。 如果点儿找偏了，你要往美国放个导弹，结果是你那个点儿搞偏，打到英国去了， <laughs> 这不就这个叫精准度出了问题？说我们为什么要使自己的宝月轮化成点儿，化成一个月轮，或者乒乓球大小的光，或者是斗略大小，或者是针尖大小的光？就是最后记住，大家记住。 我们修炼的核心机密：修小不修大，修慢不修快。你们急呀，急着往下练，月轮还没升起就开始用月轮了，这不就假了吗？为什么要那么快？口诀师傅告诉你了：修慢不修快，慢慢的来，让它聚则成形。 让它精精一点儿，安放在我要去的那个地方，这是要瞄准它，瞄准它，是不是？这都在调心的内容里面。然后，那么还有一个就是修小不修大，你大是一片，我要定准那个点，精准打击，就是一个点儿。 就是那个点儿，就要定住那个点儿，你不能弄一大片，说大概大概啊嘎嘎，大约在那个位置上哦，那就你没你就没定准那个点儿。说是老子说见小月明啊，说是大家要知道要慢慢来，别着急，宝月轮没聚起来，没聚成豆粒大小的光点的时候。 没聚成针尖大小的光点的时候，你这个点是不太容易打准的，不太打准，那你就没有在那个中心开花，你的反应就不会来的，不会来的。那么为什么你在第六意识里面想股票啊，在想待会儿吃什么好吃的啊？你在惯性意识里面，你的第七意识没有真正做主。 第七意识真正做主，所有的干扰都不能干扰我。念头会不会起？哎呀，我那个股票还没清仓，今晚上会不会再跌？哦，那你的那个杂念纷飞，第六意识在那杂念纷飞，对不对？但是出来了那个念头没有出来了，出来管不管？不管，管什么东西？就是师傅说明点现在往泥王宫进，你在脑子在想股票。 这个指挥使要指挥着第第七意识要指挥着什么？指挥着那个明点进去。这面还在胡思乱想，什么时间胡思乱想不见了？无人无我一片光芒，啪，自己没了。你还有妄念吗？没有了。所以说，如果退出来，哎呀，我去看盘算了，我不要练了啊，完蛋了，你被第六意识怎么样拽出去了？拽出去了。说明修行人的定力是在思维修，这是在。 正法中特别强调的就是，你们在打坐的时候会不会有杂念妄想？一定会的，因为我经历过，怎么可能没有？但是我就不管，我就牢牢的自己做指挥使，第七意识做指挥使，指挥自己的精气神在体内变化，皆在心内运天经，啊，用心做自己的主，第七思维心是心。 八十都是金，虽然是假，借假修真，借假修真。那么刚才老师说的月轮，然后金明出来以后，实际上这个时候是在你调身、调息之后才出现的，不可能上去聚月轮就出来的。那个时候只是输输入了一个一个软件。 要这样自动化的完成，它最后打成这个结果，这是结果输入在这儿，要这个月轮引现出来，啊，心镜长悬西天月，这是软件，这是程序，完成了没有？没有，它要经过什么？到颅脑腔，到胸腔，到下腹腔，这些所有的程序工程程序一二三四五做完了，砰，那个地方怎么样？哇，这个结果才出来，听懂了吗？啊，听懂了。 所以说，修炼是这个这个是有次点，你不要上去，我就看到月轮了啊，那你就八地八地菩萨了。都跟你们讲了，如果是睁眼闭眼都看到，像我一样看到月轮在那，亮晃晃的，聚成多大就多大，放到多大就多大，哎，那那就是八地以上的菩萨果，是不是？那你没有，你现在不可能达到，为什么？你的中脉不通。 你的韧度不通，你的毛有不通，你的横向脉不通，你的道场没起来，你还是这儿少一根呃条子，这块儿没编完呢。 <laughs> 这边框会吗？边框边框不会，那个框啊，这个盛苹果的那个木框木条框，如果是少了几几个树枝，这面是不是一个大洞？这都是脉线，这都是脉线。那你的脉线不通，这就等于少了一根。 这个这个纵向的这个支柱，对吧？少了一根条，那你这不是漏出去了？师傅给了你无量光，你也漏出去了。有的人希望师傅加持灌顶，我一看过来，哎呀，算了，拍拍头算了。为什么？我拍多少都从这儿呲啦都出去了。 <laughs> 我给你拍进去干什么？我给你倒进去干什么？哎，你成倒气了。师傅按住你的头不动了，嗡啊轰。 啊，下面腹腔给你灌满，哇轰！胸腔灌满，哇轰！颅脑腔灌满，你那全是漏的，哇轰！啪，我的也不见了，在哇轰下，啪，我的又不见了，那那给你是浪费了。这是这个道道场，道场你没有建立起来，你这个气没有完整它，你没有边框边棱，你把它编好，你到处漏，你干什么你就想着心静气气长元齐天点。 有的人说：“哎，老师，这个老是练练练不出来，啊，偶尔他去班服，啪出来了，哎呀，高兴！哎，为什么？你是个漏的，但是周围都是满的。我姐姐了，姐姐那个厂里是满的，你是个漏的瓶子，但是把你的瓶子摁在水缸里，你瓶子也满了，是不是？ <laughs> 但是你一旦离开那个大缸了，你把瓶子自己带走了，那不是又漏了， <laughs> 又漏了崩，一轮又没了。” 这个道理你就搞懂了吧？所以是我在的地方都是一个道场，天龙八部护法，啊，上中下三界护法，然后自己的又放金刚界，把金刚坛城放出去，那就是一个大缸，啊，一个大水池子，里面都是水，所以你这个小漏气进去很容易就自己就亮了，但是你一旦把你这个东西拿出去，完蛋了，自己漏了，对吧？自己漏了。所以大家知道，在场中有。 啊，为什么我这在槟城给你们建一个点，但是你们都没有好好练。槟城是个什么点？是喉轮的龙珠所在地，这个槟城岛。而以前有个员工跟着我，他这个走到槟城大桥，濒危大桥中线，啊，他那个厂是刚好到那个桥中线，啪，自己月轮亮了，然后高兴的，哎，师傅师傅，我练成月轮了，亮 <laughs> 了，哇，好明晃的亮了。 我说你个小熊样他说那么亮的吗？真亮了，我真看见了。我说这不过是冰城这个龙珠，这个场性太强了，然后激活了你的这个这个松果体，激活了这个月亮，哪是你的？他说我才不信呢，他就想着我练得挺勤快的。我说你不信，你等着我们回去的时候离开，我们驾车嘛，离开那个大桥，你再试一下。 真的，一离开大桥，砰就没了， <laughs> 离开槟城的。啊，槟城那么好，为什么这个你们这些槟城来的没没一个成器的，没成功夫的？我经常跟他们讲，我上次带去尼泊尔，到了黄庭，到那个镇啊，那个飞机最危险的那个冲上去的，那位，你们中间有人去了。他们说：“师傅，这既然是全球的黄庭点，是不是这里的人都不用修炼就能够成佛啊？” 我说那个狗天天在那儿，狗也成佛吗？ <laughs> 说是你不得名师，不知窍，不真实的去建道场，去安利自己的体内的能量，它是漏的吗？它漏的，它怎么可能能成佛啊？它不是一个道器，不是个道场啊，它怎么能成佛啊？说大家要知道，西天月的起来是我们的。 菩提心的第三三摩地菩提心、十相菩提心，这是成佛的种子，没有它你不可能成佛的，没有它你不可能成活神仙，你不可能成先知的，不可能成真正的圣贤。所以大家知道，阿罗汉都要有一个头光，因为阿罗汉他是圣贤，他出六道轮回，他的头光是圆明的。到菩萨他就要有心光，你们看那个。 光圈啊，弄个大光圈，啊，说是有的人装自己画一个这样的一个轮儿，这样代表自己有光圈你不知道它是个球形的，它是以这个龙脑腔中间，它是个球形的这么一个立体型的。新轮出来的星光也是个立体型的。然后佛成功的时候，身光也起，下丹田的紫气升起来了，说是葫芦下面一个葫芦肚儿。 中间一个葫芦肚上面所以要练什么？上中下三丹田都充满光，你最后你才能够三光圆明，头光、心心光、身光都起，你就成佛了。阿罗汉只有一个头光的，啊，菩萨开始有心光了，佛才是有身光大圆满的。所有的修行。 从这儿开始，就是要把第九真仙，这个十相菩提心寻到、找到，在那个上面下功夫，你才能够真实的成就，真实的成就。说这个调心调到这个份儿上了，月轮出来，月轮即是十相菩提心。这个时候才说菩提心定了。 三摩地是定的意思，就是稳固了、坚定了、不坏了、金刚了。在这个不坏的这个圆明月轮里面，圆成一心里面，在使心力发生作用而生其心。在这个时候要生心，给他安软件，安莲花，安种子字，请这个诸佛菩萨。 你要把他的这个影像调到里面去，上界才知道你请谁。我要请阿弥陀佛，这个月轮里面画出的莲花，莲花上面是个阿弥陀佛，但是这个在我们密法中叫世具尊，就是我发誓要请阿弥陀佛，我发誓要请绿度母，这个叫世具尊。那么这个时候是不是真的阿弥陀佛？是不是真的绿度母？不是，这是你的。 性化出来的，因为这个圆月轮是心性之光的凝聚体。刚才说是法界光的凝聚体，是你现在用了第十意识真意动识结合德，在真心月轮里面要请阿弥陀佛，是你的真意化现，这个叫一生真，真意化成真，不是。 真正的阿弥陀佛本尊身，不是真正的绿度母本尊身。这个时候还只是叫化现，不是真正的。怎么样才能请到真正的？说是把这个收到体内的颅脑腔，安置在自己的心间黄庭那一点，然后哎，在那个地方安置种子，使自己体内的。 莲花开腹，紫气下丹田的不漏了之后，生成的紫气涌上来。今天到处都是紫气啊，紫气涌上来，地涌金莲激活自己的不死明点，炸开，把这个影像做模具安在自己的心间，使自己心间的那个不动明点化成本尊身。 这个时候，在才自化本尊，自化本尊，自化本尊，你的力量很小，因为你现在道力尚浅，说是你要怎么样？你要请真正的本尊和这个自化本尊合一，合一。说我化了观音，我化了绿度母了，绿度母也好，观世音菩萨也好，这些修成的师傅们在净法界中色究竟天的圣居土里面。 都有自己的报身。如果他没有报身，没有自己的净土，众生就失去了医护，失去了这个修炼地。所谓登地菩萨，他在净色界、净法界的色究竟天的圣居土里面，都有自己的净土世界，都叫登地的菩萨，登地的。 菩萨都登地了，佛一定有地。说用你们的话叫有地房产， <laughs> 他建的宫殿是坚固的，因为地是他的永久地契，他在那就没有人能让他拆，因为那是他自己的地上盖的东西。叫得地登地，在那个地方他有宫殿，他有园林，有净土世界。说是你要请到那里的不动真，那里的报身。 菩萨报身佛下来和你心间划线的这个佛菩萨合二为一，这个叫智慧尊，又叫真的本尊。那你需要把你心间画出来的那个，顺着你的胸腔的明点，胸腔的这个神路通道，把它送到，它是以光速、神速可以到。 净法界到圣居土里去，说在圣居土里，砰，一个莲花一开，哦，一个观音影像或者一个杜母影像出现。这一出现，他呢有管理层，他马上知道下面有人的莲花开了，现在要请哪一个本尊，所以他就去通报啊，因为他也好像我们这个地球一样，有不同的国啊。 哎，他一看，原来你来的影像投出的影像是找这个，他就去通报。通报以后，观音的报身是不是可以来到地球？不可以，为什么？所有诸佛菩萨的报身，它的量级是十万亿个太阳的量级。如果我们地球太阳到了地球上来，一个太阳来到地球，地球还在吗？ 大家知道它的温度，完全就灰飞烟灭了。所以是一个菩萨来到地球十万亿个太阳，那么量级，那地球早都灰飞烟灭。所以他的本尊身是不能够再来地球。所以他为什么叫人能弘道？诸佛菩萨都要选一个有人身的修道者来跟你合体修炼，才能够使这个人代表观音。 代表绿度母去弘扬度母法、弘扬观音法，而救度有缘众生。因为你的力量不够，你需要借助。所以说，这个叫分灵化气，是你的自信的莲花开了，自信的明点起来了，你的力量不够了，是不是？他把他的加持力来了一点全息的这个灵光和你的化身。 体合一，这个时候就这一点灵光下到地球上，已经满够你用了。再回到你的体内，开花结果和你的肉体合成一个整体，这个时候你就成了本尊身，啊，本尊身，你就是观音，观音化身，就跟你家里供了一个观音像，你是肉身化成的观音，你能走，你能说，那个像还只能拜，不能够说。 这是秘法中在调心部分，你要展现这个自己还没有成道之前，你要建功立业，你要功德圆满使用的一个方法，这也是属于调心这个层面的这个内容，啊，所以调心可不是像你们这个就是这样简单的一个层次，啊，简单的层次，那这个样子你是观音了，你是度母了。 那他的誓愿力一起来以后，这六道的护法神通通要来护持。他不是护持张普生，他是护持这个观音、护持绿度母。因为你已经不是我了，你必须要无我。怎么样才无我？第九真心出来，月轮出来。这个时候你自己完全无人无我，一轮。 明月照大千，孤悬在太空中，这才是真我体。因为你的肉体不是你，这是你的真心。在这个真心里面，心造万法，心生万法。这个就刚才说，心造度母，心造观音，啊，真心里面的真意作用而生其心。 这就是第十意识体了，第九是真心，第十是心造。心造呢，在这个《金刚顶中发菩提心论》叫月轮十六等分，分成这个七佛八菩萨，分成诸大菩萨十六等分。那么进入阿字本不生，这是菩提心的第四层次的。 高级调性内容，是这个时候自己化成月亮宫宫殿，画出诸佛菩萨，画出诸本尊，甚至是可以把文尊、四十八尊、五尊、五十二尊都画出来。说是佛门里面虽然不讲众神，他讲众佛菩萨，也就是众佛菩萨不在外面，是在你的心内，心又在身内。 身内，它又不在身内，也不在身外，因为它把身空了，我装在里面，身空了，说是在里面和外面，因为空了，所以没有内外了。现在明白了吗？说叫不内不外，啊，有时候你们如果从文字意义上糊涂的，什么叫不内不内不外是到这个时候叫等流身。我曾经给你们举过例子。 这个，你用个透明塑料袋装了一塑料袋水，然后放在壶里面，然后用个吸管去吸这个塑料袋的水，很快就把这个水怎么样抽干了。虽然周围都是满湖的水，满海洋的水，能不能进去这个塑料袋？这是因为你的身没有空。如果你练到身空的时候，你就是等于说把这个塑料袋。 染上了八万四千个毛孔，然后你也装了一袋水放在壶里，然后你用抽水机从这个塑料袋口往外抽水，能抽干吗？什么时间把外面的这个大海抽干了，你塑料袋的水才干了？这就是什么？你抽一公升，哗，又进去一公升，抽一公升，是，但是你有没有自己的身呢？有，身怎么样？空了。 怎么空了？八万四千毛孔都张开了，内外透明了。身在不在？在。如果没有这个身，怎么弘道？如果没有这个身，怎么传法？没有这个身，怎么度众生？说修成活菩萨的人，活人他的身是空的，是跟法界融合的，但是他还有个身在，这个叫等流身，说是内外皆同，他不内不外，从这儿去理解。 就是这个是我们在菩萨的这个层面上，从第九真心到第十真意上面，那么到第十一的真空妙有，妙有真空，啊，随时可以化现成光进入法界，无量无边，随时可以聚则成形，因他起用，众生有种种需要，我视现种种身而令其满足。 这就是佛的层次了。如果正众生无所求的时候，佛菩萨不知道在哪里，因为他不因他起用。说师傅，你不是说在净色界天，在生居土里面？Yes，为什么在那儿？因众生有求，有求必应，他就在那儿实现。无求的时候，他进虚空变法界，他也不在那个地方，因为他处处实现。 这就叫“千江有水千江月”，月亮天上只有一个，地球上有很多的江湖，都有一个月亮，都可以影现出来，都跟真月是同一个月亮。所以大家要知道，修炼在调心这个层次，它存在着这样的一个意识的一个妙用的一个调心。 那么回到我们第一个层级的怎么调心？第一个层级，刚才说你要有定力在第七意识，要有定力，要思维修。为什么有些人会推到没有生气思维力，给第六意识占上空子？第六意识它是个什么意识？它就可以说，你没没见张木生之前，没有这样实修实证之前。 几乎他就是你一生的主人翁，他就是决策者。你想干啥就干啥嘛，不是这样的吗？对不对？你不高兴就不高兴嘛，你不高兴你要让全家人不高兴了，你不高兴你要让整个公司的人不高兴了，你要做了武则天，你可以让全天下人不高兴了。你任性嘛，第六意识，第六意识，第七意识，如理思维。 然后思维修起来了，又不可以这样，己所不欲，勿施于人。张卜生来了，不能老是吃天天重庆火锅，这是个很好的例子。 <laughs> 那换到你们马来西亚来了，你们不要天天请我吃你们的菜，OK？ <laughs> 也要问问老师要吃什么咸口什么淡口老师喜欢吃什么口哎，你开始替别人着想，这就思维修了。 不要说，老师这个好吃，这个好吃，你吃你吃，哎，你到了一个时候，人供养你的还真不能不吃。 <laughs> 那释迦牟尼是死的时候，是因为给人给他供养毒了，那个那个毒食物了。释迦牟尼知道那个没熟透有毒，他还吃的。他到那个时，候，我好在还没到那个份上。你给我毒，我不吃；你不好吃的，我也不吃。 我 <laughs> 没到那个位，哎，你真到那个菩萨心肠，人家好心好意给你的，那你非得吃，还是藏命好啊？师傅吃一口变成洗地了，大家就分， <laughs> 不用都吃光。这是什么思维修？你呢？不单对老师，你对你的先生，你站在他的角度思维一下，大家都很多是过来人，家庭有危机，啊你。 哎，有一些都是中年妇女了。那你到了中年，你没有那个男女的事儿了，你不想了。但是男人他到了四十来岁、五十来岁，他的生理上是极端需要那个东西的。而这个时候，你如果不替他考虑，你就一味的我都不想了，啊，然后你就不管他，那就变成恶狼了，那就出问题了。 出问题到有一天哭哭啼啼的啊！我老公外面有小三，老老公有外面有相好的，但是这是早都定下的一个结果。为什么你自私自利？你要委曲求你不想了，你问他要不要，他要你满足他。 <laughs> OK，菩萨嘛就是这样修道的，为他嘛，对不对？你是没有反应了，你是不要了，你是无所谓了啊？那这个说是要。 对老公也是，对孩子也是这样。孩子天真无邪的时候，他需要他需要玩吗？不是需要学习的。你们想想，现在让你们去小小学一年级的课程，你们需要多长时间学完？再笨的人给你七天，能不能学完？ 拿过一本书，小学的。我说小学的，你不要再瞪眼大眼对不小学课本啊，你就把七天一定翻一遍，全都会了，对不对？那你逼死孩子在一年级，非得把它记下来，非得你大脑不是坏了吗？他哪怕零拿零分，他到社会上他一定要用到，再让他学吗？他一天就学会了，没有智慧嘛。所以我们今天整个教育体系是。 是戕害孩子的天真，非得逼他拿什么成绩，非得说是你们动点脑子啊，你们不要给自己太多的烦恼。这就是你没有在站在他人的角度上。我们在这个地方很容易犯错误，就是我们以为对别人是爱，实际上是对别人受不了，别人受不了你这个样子。所以说，我们都希望这个民主自由。 我们只能做自己的主啊！你不能做全家人的主啊，是不是？你肯你想做全家人的主，最后就是全家人把你 out 出去的时候。那天你是武则天嘛？你是希特勒？什么都要听你的，不听你的不行。那你们中间是不是有很多失心疯？你们自己去问啊，问自己啊，为什么老公跟你关系不好？为什么孩子对你不理不睬？为什么老人埋怨你？ 就是你总是没有做到自己的那个角色，没有把那个角色做好。你在老人面前就是孩子，就是孩子，你就装着那样吗？对不对？孩子嫩嫩的那个样子，调皮捣蛋的样子，你就跟爸爸妈调皮捣蛋吗？你不要跟他好像你是他的教师，你是他的教父一样的，跟他讲大道理，讲什么？你就跟他调皮捣蛋吗？ 跟他撒娇会不会，对不对？你不要以为爸爸妈妈八九十岁，你六七十岁照样要撒娇的，对不对？一撒娇他就软了，为什么？他是爹，他是娘，你跟他讲着道理他就火了。我我听你的，你听我的，角色没有转换，是不是？我们讲到这儿，就是为什么要启动自己的第七意识，这是至关重要。我用世间法、出世间法，我都给你们讲了。 那么，在我们修炼中，就是一个第七思维意识的正思维修，正是止于一。中国的“正”字啊，是不是下面是一个止啊，上面是个一个一啊？什么叫正念？正念就是止于一的念。什么叫正心？止于一的心，这就变成一心什么一意了。说你修炼要三心二意，还是一心一意？是正心正念。 还是邪心邪念，所以是正心正念，那就是止于一。我今天什么叫止于一？一心一意干什么？我让宝月轮进去宁王宫，就是一个心和意，就这一个。那么杂念会不会出来？会。第六意识他要夺你的这个指挥权的，原来是他指挥。你在那一心一意，让让这个明点进去宁王宫。 他给你一个声音，哎呀，那个宴会要开席了，赶紧去了。是，你在这儿有个念头，那又出个念头，是谁？哎，因为刚才说你总共有几个你，有几个你？三心二意有三个，因为眼、耳、鼻、舌、身不作用，懂不懂啊？眼睛不会看着你， <laughs> 也不会拽着你跑，耳朵不会，第六意识会，第七意识会，第八意识会。 第八意识会，它是它是那个什么？它有的时候它是乱的，啊，那个这个叫这个在色受想行识的行识，行识是什么？我们今天称为第八意识叫潜意识，潜水的潜，懂不懂？不是浅层的潜，深浅，潜意识在深层的意识。我们有表象意识，大脑皮层的意识，有第二层的意识，还有深层意识。 基本上是三心嘛，第一心是惯性意识，第二心是逻辑思维意识，就是第七思维意识，第八心就是什么潜意识，潜意识是过去式，你的意识总和，所以它是一个暗流，你以为它这个海平面是平静的，没有底下是汹涌澎湃的，在那激荡，因为太多的东西储存在里面太多的东西储存在你的 DNA 里面了。 DNA 随时会被天地的正向能量或邪恶能量震荡，一震荡里面的东西意识体它就出来，它会作用你的。说这个浅层意识叫这个什么，如行云流水一样的云在天空中飘，对吧？停不下来的，你想让它停，它是停不下来的。所以你在打坐的时候，你在修炼的时候，第一，你一个强烈的惯性意识会拉着你不要静坐。 因为那就是你的第六意识，你要认识它。第六意识是什么？是贼王，是你体内的五贼之王。我们体内有几个贼啊？眼、耳、鼻、舌、身，这叫五贼。五贼是什么？五贼它可以耗散你的能量。虽然它有识别能力，但你在浅层意识里面，虽然你的第六意识没支配你的眼睛。 浅层意识在支配你的眼睛的时候，会耗散你的能量。这个眼耳鼻舌身意五贼，它是耗散我们的能量。这个，那有的时候是你的第六意识，这个贼王指挥的；有的是第第八意识，在不知觉的前提下指挥贼王，是贼王指挥你的。按这里面就是，你比方说，我经常这个举这个例子，女性去这个商场。 看 L L V 包，看什么包？实际上你逛一天，可能一个都没舍得买。啊，但是你去了，回到家你是不是很累？为什么会很累？你这个眼睛就在放光，看到一个好的，哎呀漂亮，哎，再看一个，哎呀漂亮， <laughs> 你想，哎呀这个眼睛差两道光怎么样？就出去了。但为什么就不能止住？说我不要看呢？ 你停不下来呀！看完这个还看那个，看着看了一天一个没买。说我最头疼的是陪老婆逛街， <laughs> 我从来不陪她逛街，为什么？她又舍不得，哎，逛一大圈又不买，然后那个累死了，她累死我也累死，那放光就是这样的，肯定累死了，对不对？那为什么停不下来？潜意识里面有个东西。 还不是第六意识、潜意识，所以你的第八、第七意识不够力量，第七意识够力量，哎，老公批准我花三千块，我今天一定要去买个 LV <laughs> 包，三千块预算内的，我一定要买，然后再就 OK，你去买一个没有问题的，过了那个瘾就再不想了，对不对？我们对付欲望有两种，一种是这个戒指，哎呀不可以，这三千块我可以办很多事情，我不要花。 那你能止得住？OK，戒了就 OK 了，就不会再让更浪费更多的时间去到这个商场里去放电了。啊，你们这不是放电吗？眼睛啪啪啪放电，这不是眼是贼王吗？把自己的光就耗散了。好不容易你要聚光了，你还耗散光，对不对？那么还有一种方法就是什么？过完瘾再不想了，但 <laughs> 是不能止住，老想老想老想。哎，这个在修行中。 还有一种方法，这是是秘法惯用的，叫什么？就是增上欲。你不是喜欢三千，买个五千的。增上欲，增上欲乐是什么？增上欲乐就是过了这个瘾了，根本再不想了，再提到包头疼了，不要去看了，太多了用不完，过瘾了。这个我一生过了很多瘾，过了很多关。 这个小时候家里穷啊，这个要吃要吃这个吃那个吃不起，这个刚毕业以后赚点钱又不多，然后又吃不起，好了怎么过的关？哦，这个去开饭店， <laughs> 开饭店别人吃剩的好的大鱼大肉你尽管你吃，那个时候刚开始没什么多资本，不舍得吃那个新鲜的，是别人吃剩的撤下来的也很干净啊，让厨师消消毒再回锅吃。 什么都吃够了，是后来那个没有吃的瘾头了，啊，什么吃的瘾头都没有了，啊，说是很多官喝酒爱喝酒，好了喝的醉了，然后身体不行了，不喝了， <laughs> 够够的不喝了，说是这个在后期我在修密法的时候才知道，这叫增上欲乐，就是你大乐，你怎么开心你怎么干，然后你干到最后是什么东西都不行。 不想了，什么都过了，过了瘾了。是不是？那么这是对付五贼的很好的方法。你要看吗？你要听吗？你听就听个够，看就看个够，对不对？不要偷着看，不要偷着听，那个有有瘾的， <laughs> 老不让看就偷着看，就是有瘾。你看个够，你就没瘾了，对不对？啊，这个好赌，好赌就赌个够。 倾家荡产了，你就没法赌了，是不是？赌个够吗？再不想，是不是？哎，这个这是增上娱乐，这密法修炼有这样的修法，这将来到高层次再给你们讲，不要现在把你们带坏了。 <laughs> 哎，但是有的戒的方法就是眼耳鼻舌身借助不看不听不那个，这个叫六门紧闭的方法，这个一般的出家人都用这个方法修，叫清修。 清修为什么叫四大皆空？所有的东西，财色名食睡，在我这都是空的。早晨很早起来做早课，晚上做完很晚的晚课才能睡觉，这是克服睡魔。啊，这个眼见色不为色，耳听声不为听。啊，这个就是止住自己的眼耳鼻舌身，啊，那么调控自己的意，启动自己的第七意识，遮止。 这个叫戒戒律奉行，通过这个是一个修法，密法它是通过这个增上娱乐，你可以不戒这些东西，然后增上娱乐管够超越了，不再想这些东西，这个无非是对治五贼的这个方法，五贼的方法，那么。 对付不了的食素人，他是什么？说是我经常举例的，一个女性，她会去看包啊，看首饰啊，看金银啊，看个没完没了；男性就就会喜欢偷着看美女，啊，看见个美女，哎，嘣撞电线杆子了，嘣掉下水道了。 <laughs> 那那你的。 第七思维意识根本就没启动，那是你的吗？你看了白看呐，又不能去报，又不能领回家，对不对？那你不白看？你要第七思维意识起来了，你嘣就不看了，就止住了。你起不来才会去看这第六意识的惯性。这个男女之间无非是就是这个样子，有这种吸引力嘛，对不对？所以是哎，那么这就是什么？这就是贼，他通过这个眼耳鼻舌身呐，在薅我们的。 能量。那么贼王是谁？贼王就是第六意识，因为刚才说前五识没有什么，没有分别力呀，没有好坏。第六意识才说这样的美女才是美女，那样的就不是美女，所以他看见自己喜欢的美女就去看人家，不自觉的去看，这是第六意识的贼王，让你的眼、耳、鼻、舌、身都开始耗散能量，啊。 说是这个情人眼里出出西施嘛，对不对？不是说所有的美女有一个统一标准没有的，这就是你的第六意识，贼王在作用的啊。说是这个思维意识心在正思维这个方面，这个第七思维意识产生作用，在没有正思维力的前提下，都是第第第六意识在做主。 第六意识一做主，他就勾起第八意识里面跟他有共性的意识共同作乱，啊，这个就叫五阴之盛苦，啊，这个五脏六腑都翻江倒海，啊，想美女睡不着，吃不下饭，呃，恋爱一失败了，这就就急着去死，对吧？哎，这就是什么？这就是翻江倒海了。第第第第八意识库里的东西都跑出来了，啊。 所以说这个呢，就是大家要知道，修行人要知道这个，不要去浪费。所以是，我们有一个什么方法呢？就是六门紧闭，眼睛不看，向内看；耳朵不听，什么向内听；舌头不长向上顶住自己的上下翘，反倒火性不起，口中水降下来，使心火平了，心平气和了。 对吧？身不动，解定印啊，身安止。说眼眼睛不看，耳朵不听，舌头不长，鼻子不嗅，啊，身不动，这个意就不动了。叫安而后能虑，虑而后能有所得。这就是身安心才会安，心安了就开始进入第七思维的逻辑思维，就开始思虑了。思虑就是第七思维。 在思虑中，我就开始支配自己体内的精气神变化，才能有所得。这是圣人不传的半句诀，就是在虑而后能有所得。虑怎么能够有所得？你所得的无非是知见，知见立知又是无明白，就不对了。所以虑而后能有所得的这个窍诀是什么？就是当你。 第七思维意识正思维止于一的思维一心一意的时候，你可以支配体内的精气神，在体内循心内蕴天经啊，这就是你们诵的经典里的话，不在心外。它的窍诀是什么呢？窍诀必须调呼吸，调呼吸。你的呼吸正常凡人的呼吸，它是在外面的。 吸从外面吸，呼是什么？呼到外面去了。说是你的心是在外面的，你的心是在外面。说是如果你的呼吸进到体内来，心息相依，这是个口诀，就是你的呼吸到体内来以后，你的心一定跟着到体内来。 这个时候才叫虑而后有所得，得了什么精气神三宝，精气神三宝，用这三宝，你才能够给自己安理道场，才能有下丹田的道场起来，中丹田的道场起来，颅脑腔上丹田的道场起来，才里面练三世佛，练三清圣祖，啊。 练元玉圣三神，这是都是后面高级东西，都要练出来，不是你在那想象出来。他的诀是炼金化精，支配这个液体运行，这是精这个系列。炼金化精，炼精要化气，炼气要化神，啊，是皆在心内运天经，心内和身内。 运天顶，运天顶，这才有所得，才叫得到，才得才叫得到。所以大家要知道，这个是窍诀，就是修炼中的窍诀。所以你必须学会呼吸法，什么样的呼吸法？就是吸了之后不呼吸，闭住，闭住，闭住以后干什么？不是在那死闭，是要用自己的。 定盘心，给这个气定个目的地啊，就是我闭住这一口气，它的目的地，它要去到哪里去？那么运天经，经是经过的意思，就是路径，就是路途，就是路线图，啊，是不是？那么你怎么去找这个路线图？说是你的闭的这一口气，从。 哪儿从始到终，他要去哪里？叫无中修啊，这个这个呼吸无中修啊，在体内要通过呼吸的力量，使自己的这个体内的这个精气神在运转，不能够停休，一点停休的时间都没有，叫无中修啊。是什么人在叫练功？就是你。 的念头是否支配了你的体内的精气神的运作的人？如果丢失了这个精气神的，不抓住这三个要害，你就不是修道者，你就是一个挂名的修道者。说是这就是下士闻道，什么大孝之；中士闻道，什么若即若离。像你们就是中士闻道，为什么？一会儿。 用呼吸器，用心意下功夫。一会儿又去想股票了，又去看美女了，又去逛商场买包了。哎，这是什么？若即什么？若离。老师，那我实在喜欢包，你不是说有增上娱乐？对，增上娱乐的时候，看包在调呼吸。 <laughs> 现在知道了吗？这这这，什么叫秘法？看包就放电，那叫增上娱乐。 不是看包调呼吸，看美女调呼吸， <laughs> 看金银首饰调呼吸，你把精气都吸进来了，对不对？啊，说是这个这个就是什么心内运天经，都不在身外，都不在心心外去做。说是不是不看增上娱乐，是在这个时候你能够完全掌控体内的精气神，有一个主人，这个。 这个口诀是：看不看着以眼，看着以心；听不听着以耳，听着以心。啊，然后尝不尝着以口、以舌，尝着以心。这个嗅嗅着以心，不是嗅着以鼻。眼、耳、鼻、舌、身都做了工具，不是主人，不是第六意识做主了，是我的心在做主。 啊，现在做，这样就克服了第六意识的这个支配权，支配权，然后进去了，由第七意识直接带着你进去真心真意里面修行，啊，叫正思维修，啊，正思维修。所以大家要知道，那么指定自己内在的精气神按照特定的规律，这个不是你规定的。比方说我们的这个督脉。 它是怎么走向的，它有哪些大穴点？每个人都一样的，这就是规律。这个是督脉，大家都有这个，呃，这个三关对吧？这个委闾关、夹脊关、这个这个预诊关都有三关，都在这个特定的骨节上面外显出来的三关啊，都有三条脉，脊椎骨。 脊髓里一条脉中脉，然后左侧的黑黑道脉，右侧的白道脉，三道脉，每个人都有，这就是规律，这不是你规定跟我，这是规律，这是生命实相，说你必须按照这个规律去做，你不能创。哎，说老师说三道脉，我来他个八道脉，不更厉害？ <laughs> 那你就违反规律，你自创的。所以现在社会上很多人在自创。 啊，这样创我更快，老师。啊，实际上我不敢，为什么？不敢为天下先，不敢去创，只能传承，只能通过经典，通过师傅的口耳相传来传承。你传承自哪里？不是你自己的一个独创，不能创，因为违反规律的。你还没挣到那个水平，你什么是挣到了？你有八条脉，挣到了你有。 几条脉，那可以说为什么师傅一般到高层就不再讲了？为什么很多人照抄，照抄去忽悠大众？大众以为，哎，你看他能说出来就应该能做出来，不是？你看他那个黑不溜秋的样你像他那个眼神贼不溜秋的样子，那都邪灵附体了。他抄了你的理论，然后出去外面讲，大众以为他得到了，说是高层次师傅只是跟弟子之间。 两三个人这么小范围的，甚至是只是两个人之间，因为另外一个跟这个人的层次还不在一个级别，只针对你的层次往上拔高指点，旁人听的只是卖卖弄嘴皮子，没意思。不是师傅自私，是你没到那个份儿上，你去传那个东西，你只是道听途说，你自己没有证出来。师傅只对证出来的人拔升他指点他。 不是师傅自私不肯公开，所以说这个里面就是有特定的规律，还有特定的轨道，它从哪到哪，十二经络啊，手三阴手三阳，从哪个起点到经过什么路线，经过什么穴位，终点到什么地方，这是一定是个规，是有个轨道的，就像我们地球围着太阳转，它有个轨道的。 说是你要指挥它在按照规律和轨道去运行，运行干什么？疏通所有的经络里面的垃圾，清除去，然后在自己的颅脑腔、胸腔、下腹腔建立仓库。建立仓库干什么？建立仓库要用这个仓库，所以你必须在使用仓库前把仓库的软件装进去。那么建立什么样的软件？ 实际上就是我们三个丹田，都是三个六合道场。你要使这个六合在三个丹田这个仓库都变成坚固的金刚坛城，在密法实用的语言中，它叫坛城。我们简化叫仓库，就准备装东西进去。装东西，你们现在的这个。 到了这个破体，特别我们四五十岁以后的人，三个丹田的仓库怎么样？都是瘪的，懂不懂什么瘪的？就是这个仓库它是气球做的，你没充气，它就是个瘪的，瘪的。你要充进去精气神，它才该胀成一个六合的一个立方体。你看，随着这个立方体的大，你的胸腔会增厚，你的腹腔会增厚。 这个会帅啊，有的有个台湾女同学说：“我不要练老师，我要苗条。”我说：“女的会苗条，男的会啊 <laughs> ”女的有子宫，男的没有子宫，男的必须要把子宫练出来，啊，用气做的子宫，因为里面要生，将来元神要待在里面，那是神殿，你没有这个空腔不行。女性为什么不能摘出子宫？那是你的神殿。” 你将来你的元神要在里面建宫殿，啊，要有这个阴阳，它这个像一个呃极光生成器，极光生成器是个椭圆的，啊，椭圆的，椭圆的它就是这个可以生成什么，这个对角线可以砰嚓砰嚓放光啊，极光生成器，这里面会生成光，所以要建立一个光化的自动化机制，你不能老是人去。 控制它，一按开关，它才有光，不行的，那就是自动的。只要进去，精气神噼啦啪啦噼啦啪啦，它自己就完成了，就完成光的光化的这个机制。所以这都要给软件程序。到这个软件三丹田都建立，五脏的五脏城都建起来，这是五城五真人，你们送黄庭那件里面都有，什么？都有空腔，都是城池，都是宫殿。 但这些都建起来以后，那么只要你进入恍兮呼吸无人无我的状态，你的第九真心涌现出来的时候，这个叫人能常清净，天地怎么样？悉皆归，天地万物歘就进去你三丹田，歘就进去你五脏城，歘就怎么样？放光，放光，光又化成液体。 液体又化成气体，气体再生光，光开始化神，聚精会神，肝五脏里面的五脏神才有能量，它才会现行，否则饿的爬在那儿起不来。啊，它现行，一现行以后，见智者昌，啊，见智者昌，是不是？那么我们前期第一个层次的。 调心就是通过主观意识，把自己的这体内的这些这个指挥精气神运行，一心一意的指挥它，启用启动自己的正思维力，指挥自己的精气神在里面运作。那这就是第一个层级的调心。那不管任何的旁边的干扰、第六意识的干扰、潜意识的干扰。 外面人的干扰，这是什么？这都是冤亲债主，啊！第六意识他指挥惯了，他不愿意你成圣，为什么？你成圣他就没有说话权了，他那体内的所有组织器官、所有的经纪人，他没有支配权了。原来，你家的钱是你管的，突然老公没收你的这个管理钱的这个权限了，你看你不大闹天宫才怪了。 那就这个道理啊！他之前人也是他管的，钱也是他管的，枪炮也是他管的，这个所有的都是他是王。现在你不让他管了，你看他不要大闹天宫，他就给你闹得阴阳麻烦，你的情绪就喜怒哀乐悲恐惊就出来，因为这是你的正思维开始向第六意识作战了，要彻底的拿回制空权，拿回制海权，拿回制陆权。 体内的三个丹田都归我第七个思维正思维来统管，来统一支配，来完成人生大道行，然后身心修道成功这样一个伟业，而不是任由着第六意识把你拽到一个凡夫道中去。啊，说这是我们第一个层级调心。 啊，所以说大家要重视。总结一句话，就是要支配自己的、支配自己的精气神，按照特定的规律，按照特定的什么轨道，在体内运天经，无中修，没有休息日，没有节假日，没有什么一会儿修炼一会儿不修炼，一会儿去做繁或一会儿，永远的二十四小时 all in 啊，全部的都在这变化。 不能够装修，就是那么为自己的三个丹田、五脏城啊，所有的经络啊，这个呃，这个纵向的、横向的、斜向的所有的经络，这个织成一个壳做准备啊，这就是调心一定要重视的这个部分。你们为什么就是老是不出成绩？就是在这个地方，第一个层级就已经出问题了。 这是后面你就没办法调息，你也没办法真正调身，你身心就都不能愉悦，不能产生大乐，啊，时间的关系呢，我们晚上再接着讲，好吧。